მოგესალმებით. ესე ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ. მინდა წარმოგიდგინოთ ეს დისკუსია, რომელიც შეეხება ერთგვარად ნამოხმარის მოძრაობის შეჯამებას. ჩვენ გვინდა დაგვემსჯელა იმ გამოცდილებაზე, რაც ამ წინამორბედობას ჰქონდა და რა თქმა უნდა, იმ პერსპექტივებზე, რაც წინ გვაქვს ენერგეტიკის სამომავლო დაგეგმარების ენერგოპოლიტიკის დაგეგმარების საკითხებზე. მოკლედ შევეხები იმ ფაქტსაც, რომ დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე, ჩვენ გავიგეთ რომ ევროკომისიამ უკვე იმსჯელა საქართველოს, მოლდოვეთის და უკრაინის საკითხზე. აქ ხაზი გაიშო ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც აუცილებლად არის შემხებლობაში. თუნდაც ენერგოპოლიტიკასთან, თუნდაც აი მოძრაობის მოთხოვნებთან და სხვა პროექტების ბედთანაც სამსაკეთს მაინც გამოვყო ხაზგაუსვამ რაც ასე თქვათ პირობად ჩაიდო იმისთვის რომ ჩვენ კანდიდატობის პერსპექტივა შევინარჩუნოთ ჩვენ გთხოვენ რომ ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები იყოს სრულყოფილად ფუნქციონირებდნენ ასე თქვა იყვნენ დამოუკიდებლები და ეფექტური ანგარიშვალდებულება განახორციელონ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ იქ საუბარია დეოლიგარქი დეოლიგარქიზაციაზეც აა საუბარია ჭარბ გავლენებზე ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, საჯარო ცხოვრებაში და ეს ჩვენ შეგვეხო დღესაც გავუსვამთ ალბათ ხას და დამოუკიდებელ სასამართლოზე რაც ასევე ეხება ამ პროექტს, სხვა პროექტებს აა და მთლიანად საინვესტიციო გარემოს ქვეყანაში. აა რომ დავიწყოთ ამ დისკუსიაზე საუბარი, ჩვენ ვართ მასპინძელი ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და წარმოადგენ ჩვენ თავს ჩვენ ვართ ორგანიზაცია რომელიც მოძრაობას ფარს უჭერდით და მივიჩნევით რომ ეს იყო სამართლიანი ბრძოლა ბრძოლა მეტი მონაწილეობისთვის გამჭვირვალობისთვის თუნდაც სამეცნიერო სტანდარტისთვის მეტი დემოკრატიისთვის და უკეთესი ენერგოპოლიტიკისთვის ჩვენ დღეს ამ ეტაპზე გვინდა ვისაუბროთ იმ გადმოსახედიდან, როდესაც გარკვეული მიღწევები უკვე აქვს მოძრაობას და მონაპოვარი, მოძრაობას ჰქონდა თავისი მარცხის მომენტებიც და ესეც შესაძლებელი გვაქვს და მოძრაობამდე დაგვიტოვა, ასე ვთქვა, შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ სახელმწიფო უწყებებთან უკვე ენერგოპოლიტიკის დაგეგმის საკითხზე და ამიტომაც წარმოადგენელები ვართ უკვე უწყების თანამშრომლებთან ერთად. აა პირველისთვის პირველში სვენელისთვის რომელიც არის ცნობს ასე თქვა ნამახვანის ქრონოლოგიას ზედმიწევნით ხაზგაუსვამ სად რა ეტაპზეა ეს პროცესი უშუალოდ ამ პროექტთან დაკავშირებით დიდწილად პროცესები დაიხურა უკვე შემოდგომაზე, როდესაც კომპანია ინკამ თავად განაცხადა, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტა სურდა. გარკვეული სიახლე იყო იანვარში, როდესაც კომპანიამ დათვალა ზარალი, რომელიც შეაფასა ის დანახარჯებრაც ხეობაში ქონდა და გავრცელდა აუდიტის ის დასკვნაც, რომელიც ამოდენობას ასახელებდა. და ამის შემდეგ აა დადასტურდა ინფორმაცია, რომ ეს ხალშეკულება წდებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მხარეები მოლაპარაკების ეტაპზე არიან თუ საარბიტრაჟო დავა შეიძლება მიმდინარეობდეს ქვეყანასა და კომპანიას შორის. აა ასე საინტერესოა რომ ერთ-ერთი მიღწევა რაც ამ მოძრაობას ჰქონდა არის ის რომ პროექტი აუცილებლად შეფასდება თუ ის განახლდება პროექტი არ შეფასებულა დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ ჯერ მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ერთ-ერთი პირობა რითიც დასრულდა მედიაცია და პროექტი იმ შემთხვევაში თუ კი განახლდება აუცილებლად დაექვემდებარება შემოწმებებს მე წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენს მომხსენებლებს და თითოეულის შესახებ მოკლე შესავალს გავაკეთებ. პირველ რიგში ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომელი გიორგი ცინცაძე ისაუბრებს და აქ ჩვენ გვინდა გაგაცნოთ იმ სამუშაოების შედეგები, რაც გავწიეთ პრინციპში ბოლო 8 თვის განმავლობაში. აა რაც ნამოხმარის მოძრაობა დაიწყო, ჩვენ დავინტერესდით გვეკვლია ენერგოპოლიტიკის ენერგეტიკული პროექტების უფრო სწორედ დაგეგმვის არქიტექტურა ჩვენს ინსტიტუციურ ლანდშაფტში. ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიგნებები მასთან დაკავშირებით თუ რა ეტაპებზეა გადამწყვეტი მომენტები მონაწილეობისთვის და სად არის ეს რგოლები ყველაზე სუსტი. ჩვენ ასევე ვფიქრობთ რომ გვაქვს ძალიან კრიტიკული მიგნება იმასთან დაკავშირებით რომ ნამოხვანის მოძრაობის შემდეგ ა სისტემამ უფრო მეტი ისწავლა იმის შესახებ, როგორი იყოს დახურული და კონკრეტულად საჯარო კერძო პასუხი საჯარო კერძო პარტნიორობის პრინციპებისგან, როგორ დაიძრინოს თავი და პასუხისგებლობის პრინციპებისგან და ასევე ჩვენ შევაჯამებთ მონაწილეობის ხარისხს, როგორც ესეც, როგორი ჰქონდა პროექტს და როგორი აქვს ზოგადად ენერგო ენერგო პროექტებს, როდესაც ისინი გეგმებიან. აა ჩვენი მომდევნო მოხსენებელი იქნება ლელა რეხვეშვილი. ლელამაც უნდა წარმოადგინოს აა მოხსენება, რომელიც ეხება აა ასევე გრძელვადიან ნამუშევარს. ეს არის კოლექტივი სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის, რომელიც ასევე მხარდაჭერას უცხადებდა რიონის ხეობის მსხვილებს და მოძრაობას და მუშაობდა შემდეგ უკვე წერილობითი დოკუმენტის შექმნაზე, რომელიც აღწერდა აა სხვადასხვა დინებებს, რომელიც ხელს უწყობდა თუ ხელს უშლიდა ამ მოძრაობას. აქ ყველაზე საინტერესოა ის, რომ ისინი განარჩევენ აა და გვიხსნიან, რა განსხვავება იყო პოლიტიკურ საზოგადოებასა და ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. აა ერთ მხარეს მათ შორის ჯგუფებს შორის რომელიც პოლიტიკურ რადიკალურ მოთხოვნებს აყენებდნენ ცვლილებების შესახებ მეორე მხარეს კი სამოქალაქო საზოგადოების იმ ლიბერალურ ცენტრს შორის რომელიც შორს იყო მოსახლეობის მოთხოვნებიდან პერიფერიალიზაციას ახდენდა შეიძლება ითქვა სამოსახლეობის მოთხოვნებისა და ნაკლებად პოლიტიკურიც იყო თავის შინაარში აა ძალიან საინტერესოა რომ ამ კოლექტივის ამ ადამიანების ეს კვლევა ასევე ეხება აა იმას თუ როგორ აწარმოებდნენ ასე ვთქვათ რეალისხების ცვლების შესახებ წარმოადგენებს რომ ისინი არიან აა ქვეყნის მტრები ასე ვთქვათ და როგორ ხდებოდა იმ დომინანტი დისკურსის წარმოება რომ ერთადერთი გამოსავალი განვითარებისა გადიოდა უგულებელ ოფაზე, ასე ვთქვათ, ჩაგვრაზე და კომპრომისებზე. აა ჩვენ ასევე ყავს ორი სხვა მომხსენებელი, რომელთა მომხსენებებს დაეთმობა კონკრეტულად სამომავლო გეგმებს, რაც უკავშირდება ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტის აა ზემუშაობას. და პირველ რიგში სიტყვას ხოთ ქალბატონ მარგარიტა არაბიძეს ეს ადამიანი წარმოადგენს ეკონომიკის სამინისტროს და რაც თავარია იყო თავარი ფიგურა რომელიც აკოორდინირებდა ამ სამუშაოს რაც იქნებოდა რაც იყო მონაწილეობითი პროცესი რიონის ხეობის მშველების მონაწილეობით არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით რომლებიც მედიაციის წევრები იყვნენ. ეს ფორმატი არ იყო ამაზე უფრო მეტად გახსნილი, აქ მონაწილეობდა მხოლოდ მონაწილეობდა მონაწილეობდა მხოლოდ ერთეული ორგანიზაციები, რომლებიც მედიაციის მონაწილეები ვიქნებით და ვიყავით და შესაძლებლად დღეს გვაქვს შესაძლებლობა რომ მარგალიტა არაბიძე აა უფრო ფართო საზოგადოებას აცნობდეს ამ პროცესს, რა მიმდინარეობა ჰქონდა მას და რა შედეგებით დაიდო ასე ვთქვათ რა შედეგები დაიდო აა მისი მუშაობის დასრულების თავზე ეს გვინდა რომ მარგალიტასგან ქალბატონი მარგალიტასგან შევიდოთ და რაც ყველაზე მთავარია საინტერესო იქნება ასევე დაგვიანონსოს და გავიგოთ რა პროცესი არის მომავალში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებულ სამუშაო ჯგუფებთან მუშაობასთან დაკავშირებით ეს უნდა იყოს ენერგოუსაფრთხოების ჯგუფი ეს უნდა იყოს ენერგოეფექტ ეფექტურობაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი როგორც ვიცით და აა გარე ექსპერტის გზით სექტორის შეფასების შესახებ ცალკე ჯგუფი რომელიც შეფასებს ქვეყნის საჭიროებებს და ამაზე დაფუძნებით იტყვის რამდენად ადეკვატური იქნება ჩვენი ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტი. ასე საინტერესო იქნება თუ ექნება ქალბატონ მარგალიტას მოსაზრებები წინა გამომსვლელების მიერ ნათქვამთან დაკავშირებით სისტემის არქიტექტურასთან როგორც თქვით დაკავშირებით ამ ენერგო პროექტების შესახებ რომლებიც არ დაითმო ასე თქვა და დარჩა ა ინტერესის საგნად და უნდა განხორციელდეს იმ ინსტიტუციურ ლანდშაფტში რაც გვაქვს, იმ ინსტიტუციურ ლანდშაფტის ცვლილების გარეშე რაც გვაქვს. და როგორი გავლენა შეიძლება იქონიოს ინსტიტუციური მხარის ესე დატო მოპოვებამ ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტს. ეს არის ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების ინტეგრირებული გეგმა, სრული სახელით რომ წარვადგინო და ბოლოს დათო ჭიპაშვილი მწვანე მწვანე ალტერნატივიდან არავისთვის უცხო არ არის ის ასევე შეაჯამებს პრინციპში ერთის მხრივ მიღწევებს იმ მედიაციისა რაც ჩვენ გვქონდა ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტების ჯელობის სახით და ასევე ისაუბრებს უშუალოდ საკუთარი ორგანიზაციის მონაწილეობის შესახებ ამ პროცესში. მათი ორგანიზაცია პლანი ალტერნატივა იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი ამ პროცესში, ამ შეხვედრების დროს და გეგმავს ჩაღრმავებულად იმუშაოს თემატურ ჯგუფებშიც, როდესაც ეს პროცესი გაგრძელდება და უნდა გაგრძელდეს როგორც ვთქვით ივნისის ბოლოდან თუ რაიმე მეშლება გამომსვლელები გამისტორები. აა მე გადავალ სიტყვით გიორგი ცინცაძესთან, პირველ მომხსენებელთან ჩვენი ორგანიზაციიდან. მადლობა გიორგი გისმენთ. აა მადლობა თათული აა დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმენთ და სხვა მონაწილეებსაც. ამ ხო, რა შეიძლება ესე იგი ჩვენ სამუშაოს და მიგნებებს, ესე იგი თუ აი ლელას კლევა უფრო ეხება, ესე იგი თვითონ რიონის ხეობის მოძრაობას რა მიმართება ქონდა სამოქალაქო და პოლიტიკურ საზოგადოებებთან თუ რა ადგილი ეჭირა მათ შორის თუ მათში ჩვენი დაკვირვების საგანი უფრო იყო თავის თავად ინსტიტუციური მოწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და უშუალოდ ესე იგი ენერგეტიკის სექტორში როგორ ხდება პროექტების განვითარება ეს გვინდოდა რომ შეგვესწავლა იმიტომ რომ ჩვენთვის რაც გამოიკვეთა და არა მარტო ჩვენთვის ხო მე მგონი საყოველთაოდ გამოაშკარავდა ის რომ თვითონ ესე იგი პროექტების ინიცირების და განვითარების ადრეული ეტაპები საკმარისად ვერ ახდენს ესე იგი დაინტერესებული საზოგადოების მობილიზებას და მათი თანხმობის მიღებას ხო? აჰა პროექტებს ჭირდებათ გარკვეული საზოგადოებრივი თანხმობა, ხო, იმისთვის რომ განხორციელდნენ და ამ თანხმობას ჭირდება ცხადი ეფექტური მონაწილეობა და შესაბამისი მოწესრიგება პრაქტიკებით და საკანონმდებლო ცხადია ჩარჩოც და ჩვენ უკეთ ამ მიმართულებით გვინდოდა რომ ეს ესე იგი შეგვესწავლა არსებული პრაქტიკები და გამოგვევლინა ეს რგოლები, მთავარი რგოლები, თუ მთავარი წერტილები, სადაც ეს გარეწყვეტილების მიღების პრაქტიკები შეიძლება გამოიწოს და ჩვენ როცა დავიწყეთ კვლევა ცხადია ენერგეტიკის სექტორს და პროექტების განვითარებას ძალიან დიდი საკანონმდებლო კომპლექსი არეგულირებს და მას ეხება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჩანაწერი, სხვადასხვა კანონი, ცხადია სხვადასხვა უწება. ანუ ჩვენ კონცენტრირდით ესე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონზე და შესაბამის სახელმწიფო დადგენილებას, ხო? კანონი რომელიც განმარტავს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ისეთი სულისკვეთებას და შემდეგ დადგენილებას რომელიც კონკრეტულად პროცედურებს გაწერს რომელიც მას უნდა შეესაბამებოდეს ხო იმიტომ რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ეს კანონი რომელიც 2018 წლის მაისში მიიღო ქვეყანამ იდეაში სწორედ იმისთვის არსებობს რომ ისეთ პროექტებში, სადაც სახელმწიფო მონაწილეობს და ენერგეტიკის სექტორში ცხადია პროექტების ინიცირებისასაც და განვითარებისას ძალიან დიდია სახელმწიფოს როლი, ხო? იმიტომ რომ აქ საქმე გვაქვს ბუნებრივი რესურსებთან, ხო, მიწის გადაცემასთან გვაქვს საქმე ხშირ შემთხვევაში განანტერებული შესაძლებლობებთან და სხვა არაერთი კონცესიასთან, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს მონაწილეობას. და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონი იდეაში სწორედ იმისთვის არსებობს, რომ აი ესეთი პროექტები მოაწესრიგოს და უზრუნველყოს პროექტების მდგრადად ინიცირების და განვითარების თვის საჭირო ასე იგი კომპეტენციებიც და დემოკრატიული ჩართულობაც ხო თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ასე იგი ეს კანონი არსებობს ხო 2018 წლის მაისში მიღებული კანონი ჩვენ ასე აღმოჩენთ რომ 2018 წლის ბოლოს ამ კანონის მიღების თან რამდენიმე თვეში, თითქოს 8 თვეში, ოქტომბერში, 2018 წლის ოქტომბერში ამ ასევე ძალაში შევიდა 515 ეგრეთ წოდებული თადგე 515 არა ეგრეთ წოდებული არამედ მართლა იქა მართლა ასე ქვია ხო 515 ადგენილება რომელიც საგამონაკლისო წეს საგამონაკლისო წეს ადგენს энергетиკული პროექტების ინიციირების და განვითარებისთვის და რომელიც რაღაცნაირად თელრიგ რგოლებს ცulis იმისა როგორ უნდა განვითარდეს ენერგეტიკული პროექტები და შემდეგ ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმის შესახებ ამ ორ დადგენილებას შორის, ესე იგი, რა განსხვავებები არსებობს და რომელს უფრო მეტად ეხმობა სახელმწიფო და აღმოაჩინეთ რომ 426-ის დადგენილება ანუ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონის შესაბამისი დადგენილება ხო ფაქტიურად უმოქმედო არის ცუდიცე ჩამოსათვლელი პროექტები არის განხორციელებული ამ დადგენილებით და 3 წლის მანძილზე 3-4 წლის მანძილზე ანუ მას შემდეგ რაც ეს დადგენილებები არსებობს სულ 10-მდე პროექტი განხორციელდა 426-ის დადგენილებით მაშინ 515-ის დადგენილებით განხორციელდა გაიძულან 70-მდე э, პროექტი, ხო? ანუ აღმოვაჩინეთ, რომ და ესე იგი გამონაკლისი, ხო, და 515-ე დადგენილება იდეაში უნდა ეხებოდეს ისეთ პროექტებს, რომელიც არიფარება საჯარო და კერძო თანამშრომლობით და უნდა იყოს რაღაცნაირად საგამონაკლისო წესი უნდა ქმნიდეს სინამდვილეში არის პირიქით უფრო ხშირად გამოყენებადი ვიდრე უშუალოდ 426-ზე დადგენილება და ამიტომ ჩვენი ესე იგი კვლევაც ძირთად ეთმობა იმას რომ შეაფასოს ესე იგი რა განსხვავებებია ამ დადგენილებას შორის რა სწulis 515-ე დადგენილება და რა პროცედურებს მოიაზრებს თვითონ, ხო და ამის შესახებ უშუალოდ კვლევა იმ კვირაში გამო ორშაბათს უკვე ხელმოსაწვდომი იქნება და ვისაც ესე იგი პროფესიულად აინტერესებს უფრო ან უფრო სამართლებრივი დეტალები აინტერესებს შეუძლია რომ უშუალოდ ამ წყაროს გაეცნოს, ამიტომ ეხა შევეცდები რომ ძალიან მოკლედ შევაჭამო, ვიცი რომ თან მეორე გამოსვლელი არის და ამიტომ ხო ორშაბათს შეგიძლიათ რომ ნახოთ უფრო დეტალურად ეს ჩვენი შეფასება და უფრო ესე სიღრმისეული ანალიზი. აქ ძალიან მოკლედ შევაფასებ ზირითად, ესე იგი მიგნებებს. პირველი არის ის, რომ ესე იგი ამ ორ კანონდებლობას შორის ზირითადი განსხვავება არის ის, რომ თუ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონი თავის თავში მოიცავს ეს იქ საკმაოდ სიღრმისეულ ჰორიზონტალურ ურთიერთობებს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის, როგორც არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო, როგორც არის ფინანსთა სამინისტრო, რომლებიც ინიცირებულ პროექტებზე მუდმივად ერთმანეთს უცვლიან სხვადასხვა ეტაპებზე, რამდენჯერმე უცვლიან ინფორმაციას, ხო, როცა დაინიცირდება ესა თუ ის ენერგეტიკული პროექტი და ხო ჩვენ ვიცით რომ ენერგეტიკის სექტორი ერთადერთია, სადაც პროექტების ინიცირება შეიძლება კერძო ინვესტორების მხრიდან მოდიოდეს მას შემდეგ რაც პროექტი დაინიცირდება 426 დადგენილება რეალურად ანუ კერძო საჯარო თანამშრომლობის პრინციპი მოიაზრებს ძალიან მრავალფეროვანი კომპეტენციების თავმოყრას ეკონომიკის სამინისტრო ამზადებს э, კონცეფციებს ბარათს э, ფინანსთა სამინისტრო ამზადებს э, რამდენიმე დასკვნას პროექტის შესახებ რომლებიც არის საჯარო და რომელიც რეალურად ეკონომიკის სამინისტროს მიღმა ამატებს კომპეტენციებს და ინფორმაციას ამ პროექტის შესახებ და რეალურად ეს პროექტი გადის მრავალ ესეთ ეტაპს რომელიც რეალურად ქმნის ის იმის საშუალებას რომ სხვადასხვა უצებები ჩაერთონ ამ პროცესში, ხო? და ამავდროულად 426 დადგენილება რეალურად უზრუნველყოფს იმასაც, რომ აი სხვადასხვა გოლებში წარმოშობილი ინფორმაცია, ხო, მათ შორის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, ხო, მათ შორის შეიძლება იყოს ფინანსამრეთოს დასკვნა და სხვადასხვა, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნამახვანესის შემთხვევაში, ხო, თუ გავსოთ ერთ-ერთი დიდი უთანხმოების და წუხილის საგანი ესეც იყო, ხო, რომ ადამიანები ეთხოვდნენ რაღაც დასაბუთებებს ფინანსამრეთოს დასკვნას და ამას ვერიღებდნენ და ასე შემდეგ ხო ეს იყო დიდი წופილის წყარო აი 426 დადგენილებით რეალურად ეს э, ყველაფერი არის უზრუნველყოფილი, ხო? არა იდეალურად ცხადია, თუმცა ეს э, სულისკვეთება, რომელიც ამ კანონს აქვს, რეალურად э, დგას იმაზე, რომ მაქსიმალურად ბევრი კომპეტენციების თავმოყრა მოხდეს და მათ ესე იგი შეფასებები იყოს საჯარო. რა ხდება ამის აპირებსა 515 დადგენილების შემთხვევაში, ხო? თუ 426 დადგენილების შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო ვალდებულია, რომ სხვადასხვა წყებს გაუცხოვოს ინფორმაციათან, ხო, და ამის შემდეგ მიმართოს მთავრობას პროექტის მოსაწონებას შესაძლებლად 515 დადგენილება რეალურად ეკონომიკის სამინისტროს აზრის უფლებამოსილებას რომ უფრო ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტული პროექტის შესახებ და პირდაპირ ესე იგი სხვა უწყებების რეალურად გამოტოვებით პირდაპირ მიმართოს სამთავრობას და პირდაპირ კითხოს მას ესე იგი პროექტის მოწონება არ მოწონების შესახებ და უფრო მეტიც ესეთი ეს თავისთავად მთავრობის მიერ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე პროექტის მოწერება წინ უსწრებს მაგალითად სახელმწიფო სრულყოფილ ტექნიკურ ტექნიკურ ეკონომიკურ კლევის მომზადებას ხო წინ უსწრებს გარემოზე მოქმედების თუნდაც პირველად შეფასებას ხო და ვიღებთ მდგომარეობას როცა ეკონომიკის სამინისტრო რეალურად არის უფლება მოსილი მთავრობისგან მიიღოს დასტური პროექტზე რომელიც რეალურად არ დაქვემდებარებულა სხვა ესე იგი უწყებების მიერ შეფასებას და რომელშიც მონაწილეობის საშუალება რაღაც არ ქონია მ ფართო საზოგადოებას და უფრო მეტიც არა თუ ტექნოეკონომიკური კვლევა ხო რომელიც რეალურად უნდა ქმნიდეს აი ამ კომპეტენციას უყრიდეს თავს ინფორმაციას საკვანძო ინფორმაციას რომელიც ესეც საჭირო უნდა იყოს ხო თავრობის ხრიდან რაღაც კონკრეტული პროექტის მოწონებისა და არ მოწონებისთვის ეს არ ამხოლოდ გამოტოვებული არ 515 დადგენილებით გათვალისწინებ პროცედურაში არამედ ეკონომიკის სამინისტრო თავად იღებს შემდეგ აა მონაწილეობას მის მომზადებაში. ანუ რეალურად თვითონ თვითონ ეხმარება ინვესტორს იმის მომზადებაში, რის საფუძველზეც უნდა მიიღო მას გადაწყვეტილება, აღიშვ თუ არა ამ პროცესში აღარ ინვესტირება, ხო, ინტერესს თუ არა ამ პროცესში სახელმწიფოს მონაწილეობა და იგივე შეგვიძლია ვთქვა გარემოსდაცვით ნაწილზეც 2026-ზე დადგენილება, ესე იგი, მოიცავს თავის თავში იმას, რომ იმ ეტაპისთვის, როცა თავრობისთვის ხდება პროექტის წარდგენა, იმ ეტაპისთვის პროექტს უნდა თან ერთვოდეს, თუ რა თქმა უნდა ეს ქონდებარება განმეზომ ქონდეს შეფასებას, უნდა ერთვოდეს განმსაცუდი გადაწყვეტილება, ხო, რაც თავის მხრივ საზოგადოების მონაწილეობას მოითხოვს 15-15-ში ეს ეტაპებიც უკვე გვიან მოდის, მაშინ როცა პროექტი შეიძლება უკვე იყოს მოწონებული თავრობის მიერ, ხო, რაც ცხადია ქმნის იმ პრობლემას, რომ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას რაღაცნაირად უკეთებს დელეგიტიმაციას უფრო გვიან ფორმალურ ხასიათს აძლევს მაშინ როცა სახელმწიფო სახელმწიფო გადაწყვეტილება უკვე ცხადია ხო პროექტის მოწონების შესახებ და თუ რა დაუბრუნდეთ ხო ამახვანს ეს კარგად გამოყოფს იმას ასე იგი პრობლემებს უმეტ ნამოხარის შემთხვევაში იყო თუ გახსოვთ ნამოხარის შემთხვევაში იყო ეს დისკუსია რომ ისო დაქვემდებარებული იყო 426-ი ანუ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონს თუმცა სამწუხაროდ აა არ დაექვემდებარა ხო მაშინ სახელმწიფოს არგუმენტი იყო ის რომ უფრო ადრე უფრო ადრე შემუშავდა ეს პროექტი, ვიდრე საჭირო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონი შევიდა და ძალაში. მიხედავთ იმისა, რომ ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წელს, მაშინ როცა საჭირო და კერძო თანამშრომლობის კანონი დიაში ერთი წელი უკვე ამოქმედებული იყო. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცხადია 426 ესე საჭირო და კერძო თანამშრომლობის პროცედურა ყველაფერს ცხადია ვერ უზრუნველყოფს და ცხადია ძალიან ბევრი სხვა შეკითხვაც დარჩება და ცხადია მხოლოდ რაღაც სამართლებრივი მოწესრიგება ვერ უზრუნოყოფს ერთ პროექტების სიკარგეს და სიცოდეს თუ ერთ მთლიანად პროცესის გამჭრელობას ან გამჭრელობას, თუმცა მიგვაჩნია რომ ბევრი ის შეკითხვა, ხო, რაც შემდეგ ჩდებოდა ფინანსთა სამინისტროს დასკვნაზე, გამჭრელობაზე და ასე შემდეგ და კომპეტენციებზე შეიძლება და დაზღვეულიყო ეს პროექტი, რომ რაღაცნაირად მართლა წასულიყო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ეტაპების ესე დაცვით და სულიწყვეთების გათვალისწინებით და ამიტომ მიგვა გვაჩნდა ჩვენ რომ ნამოყვანის შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო რაღაც ტიპის ბიძგი იმისთვის, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სულისკვეთება და პრინციპები უფრო ფართო დანერგილიყო, ხო? როგორც აღნიშნეთ, დღეს თუ ჩანაცვლებული აქვს თლიანად 15-15 დადგენილებას, ჩვენ ახლა იმედი გვქონდა, რომ შეიძლება ეს ხარვეზები მონაწილეობის გამჭრალების შესახებ ყოფილიყო იმის მექანიზმი, რომ აი როგორც საჭირო ყოფილა უფრო გამჭრვალე, უფრო მონაწილეობითი პროცესი და რაღაცა ამისი ბიძგი ყოფილიყო ამ ახალი, თუმცა რეალურად საპირისპირო რამ მივიღეთ 2021 წლის სექტემბერში უკვე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონში შევიდა ცვლილებები რომლის მიხედვითაც მაგალითად ფინანსთა სამინისტროს დასკვნა დასკვნის მომზადება და მისი საჯაროობა აღარ არის სავალდებულო თვითონ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონითაც კი ხო ანუ რეალურად ის რისი საჭიროებაც თითქოს ჩვენი აზრით განსაკუთრებული სიცხადით გამოჩნდა ხო ის პირიქით იმას გამოეც გამოეცალა 2021 წლის ცვლილებაში ცვლილებით სამართლებრივი საფუძველი და ეს ეხება მათ შორის გამჭირვალეობის ნაწილსაც იქიდან ამოღებული არის 2021 წლის ცვლილებით კანონიდან ამოღებული არის მუხლიმაზე სადაც საუბარია ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის საჯაროებაზე და მოუკიდებელი შეფასების საჯაროებაზე და ფინანსური ინდიკატორების საჯაროებაზეც ერთი სიტყვით უკურეაქცია თითქოს უკურეაქცია მივიღეთ იმის მაგალითად რომ მიგვეღო რაღაც ახალი უფრო მსჯელობა იმაზე თუ რამდენად საჭირო ყოფილა არსებული მოწესრიგების ჩანაცვლება. ერთი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, ხო ჩვენთვის ძირითადი პრობლემური რგოლები არის ამ ადრეულ ეტაპზე მოსახლეობის მონაწილეობა ეს შეიძლება იყოს როგორც ინტერესთა გამოხატვის ეტაპზე, ისე უშუალო თავრობის მოწონების ეტაპზე. ასევე ჩვენ ძალიან პრობლემური არის კომპეტენციების გადანაწილების არარსებობა, ანუ ის რომ სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებები არ არიან რაღაცნაირად თავისი კომპეტენციების ფარგლებში ჩართული, ხშირ შემთხვევაში ენერგეტიკული პროექტების ინიციირებაში და განვითარებაში და ცხადია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების რგოლის სისუსტე და ის რომ ის რაღაცა დაგვიანებული არის და არ არ არის თავის არ არის ესე იგი თანაბარი ძალის, როგორც იქნებოდა მაგალითად ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, ხო? და რომ შესაძლებელი არის მისი გვერდის ავლით გამოვიდეს გადაწყვეტილება, ხო? ესენი არის მოკლედ ჩვენთვის ძირითადი ისეთ ხარვეზი ენერგოლები და კიდევ თქვა მეორე რომ ამის შესახებ უფრო სიღრმისეული და სამართლებრივი უფრო დეტალური მსჯელობა, ეს არის შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ რაღაცა ტიპის ძალიან მოკლე შეჯამება, იმისთვის რომ უფრო ინტერესი მ გაჩნდეს ამ დოკუმენტზე და უფრო სრულად შეგიძლიათ რომ იმ კვირაში უკვე გამოქვეყნებულ ვერსიაში წაიკითხოთ. მადლობა შეკითხვების შემთხვევაში ხო ისევ დაუბრუნდებით. მადლობა აჰა. სიტყვას გადავცემ ლელას. ლელას შემთხვევაში პრინციპში უკვე წარვადგინე მისი მოხსენება, მაგრამ მინდა და ხაზი გამოსვა, რომ აქაც ლელას ნაწილში მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ასე თქვა რა პირობა მივიღეთ, რა პროცესი მივიღეთ იმის შემდეგ, რაც აქტიური ფაზა დასრულდა ამ მოძრაობის დღეს რეალურად მოსახლეობას ბრალდება ამ ინვესტორის მიერ ხელშეკრულების გაწყვეტა თუ სად ვართ არის თუ არა დისკურსი ასე თქვა შეცვლილი აი ამ მოძრაობის მიმართ გახდა უფრო კრიტიკული ეს დისკურსი ვიდრე კიდევ მაშინ იყო თუ არის რაიმე აღიარება მონაპოლარისა ამ მოძრაობის მიერ მადლობა ყველა სიტყვას შემდეგ დიდი მადლობა თათრული და გიორგი შენ ძალიან საინტერესო იყო თქვენი კვლევის ესე გაცნობა და ველოდები რომ ასევე წავიკით ხო ა თათრული თუ დამრჩებათ რომ და როგორც მე ვიცი მხოლოდ 15 წუთი მაქვს თათრული რა მაშინ ჩარდება ჩემს რა თქმა უნდა ძალიან ვეცდები რომ გიორგის გიორგი რა კვლევას შეაჯამა იმასაც ცოტათი შეგეძლო ვერ დაგპირდებით რომ დღევანდელ სიტუაციას კარგად შევაჯამებ მაინც პრიორიტეტს ავიღებ იმის მოყოლაზე, რაც ძალიან კარგად გვაქვს ნაკლები. აა მე ხო დღეს ვისაუბრებ როგორც თათული თქვა, როგორც სამართლიანი ენერგოპოლიტიკის კოლექტივის წარმომადგენელი და როგორც ავტორი კრევითი ნაშრომისა, რომელსაც ჰქვია და რომელიც ბიორის ფონდის დახმარებით უნდა გამოვიდეს წიგნათაც და სახელი იქნება რეგიონის ხეობის ბრძოლა სამოქალაქო და პოლიტიკური საზოგადოების ძალს შორის სადაო ინფრასტრუქტურები და განვითარების პოლიტიკა. მადლობა უნდა გადავხატო ბიორის ფონს და განსაკუთრებით თაკო ანთიძე სამყაროვის ამ კლუბის შესაძლებლობის შექმნისთვის რა თქმა უნდა ალექსანდრა აროშოს რომელიც მოგთანერთებს ძალიან ჭირო თანამშრომლობდი კლუბის პროცესში და ძალიან სამართლიანი ეკოპოლიტიკისთვის კოლექტივს რომლის კოლექტივში რომასაც ეხმდნობა და ჩვენს მიერ მოგროვებული მასალის ყოველდღიური მასალის ანალიზია აქტიურად თავადეს კლუბს და თქვენ ყველას ვისთან ერთადაც ერთად ვიყავით ჩაფული ამ ბრძოლაში. წინას წარგეთყვით ორ რამს. ერთი რომ თვითონ კლევა მოიცავს ცოტათი კაროებში პროტესტის დაწყებამდე პრეისტორიას, იმას რასაც ახლა გიორგი წეხებოდა, თუ როგორ ხდება ადგილობრივი მოსახლეობების განკვა იმ დემოკრატიული ჩართულობის მექანიზმებისგან გვერდზე გაწევით, რაც არსებული აა სამართლებრივი ჩარჩოებით რაღაც დონეზე მაინც არსებობდა და ეხლა ვაკვირდებით, რომ იცვლება. აა მეორე უკვე ყველაზე აქტიური პერიოდი ამ კვლევის არის 2020 წლის ნოემბრიდან, ანუ კვლევის პროცესის დაწყებიდან 2021 წლის სექტემბერ-ოქტომბრამდე, როცა უკვე ენკაც ხადებს, რომ მისწავლებს რომ ამ კვლევას ორი ორი მიმართულებით აქვს თქვა დასკვნა, ხო, ერთის მხრივ. რა იყო სახელმწიფო სტრატეგია, რომ გამკლავებოდა მოძრაობიდან გამოსულ კრიტიკას ამ კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის წინააღმდეგ და ასევე უფრო ზოგადად განვითარების პოლიტიკის წინააღმდეგ და მეორე სკოლეს უყურებს რა იყო ამ მოძრაობის ტაქტიკები და არგუმენტაცია როგორ ვითარდებოდა აი ამ წერილზე ნახევის დაახლოებით მანძილზე სახელმწიფო სტრატეგიებთან მიმართებაში და თქვა და ეს ორი ერთმანეთთან მიმართებაში ძალიან განვითარდა. მე წინასწარ მოგყვება ხოლმე ჩემს თავარ სათქოს არგუმენტს რომ მოდერე ბოლოში დროჩი ვარმეკნება რომ ამირიდო ამ თავარი სათქმელის ვერ თქმა. ამ პროექტის თავი და სწნა ასეთია რომ სახელმწიფო და არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ უფრო ფართოდ, რასაც მე ვეძახი, ლიბერალურ კონსენსუსზე დაყრდნობილი პოლიტიკური ელიტა საქართველოს შემშრაშულის ერთმანეთთან თითქოს სამწუხაროდ დაპირისპირებული თავრობა და ოპოზიცია სინამდვილეში ძალიან თანხმედრაში არის განვითარების პოლიტიკასთან მიმართებაში და ეს რეონის ხალხის შემთხვევაშიც ძალიან ცხადად დაგვიხსენეთ. აი ეს ლიბერალური კონსენსუსზე დაყრდნობილი პოლიტეკონომიური ელიტა რაც ჩვენ გვყავს ახერხ ახერხებს თუ არას მეორე საკითხია მაგრამ მუდმივად ცდილობს რომ სუბალტერნული მოსახლეობის და ეს ისეთი ცოტა კონცეფტი არის მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ამის გაშფერება ა სუბალტერნული მოსახლეობის ის ისეთი მოსახლეობის რომის ხმა საჯარო სისტემატიკურად დახშულია და ეს დახშობა არ არის უბრალოდ ბუნებრივი პროცესია, რადგან ვიღაცაა გეროში ცხოვრობს ორგანიდან გერთობით. მარტო იმიტომ კი არა, ის ჩახშობი სხვა სხვა როგორც რიონის ხეობის მაგალითზე კიდე ნახეთ, ამ ხმის ჩახშობა პროცესია და ამაში აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა აქტორები. ხო, ესეთი სუბალტერნული სუბალტერნული მოსახლეობიდან წამოსულ ფრთიერთან დაკავებას ლიბერალური კონსტიტუცია ახერხებს იმ გზით, რომ ამ მოძრაობებს ესეთ ბრძოლებს განდევნის ლეგიტიმურობის სივრციდან, სამოქალაქო უფლებების სივრციდან და იმ სივრციდან, რასაც ჩვენ მეძახითხობთ სამოქალაქო საზოგადოებას, ანუ უფლებების მქონე ადამიანების უფლების სივრციდან და ამას პოლიტიკური ელიტა ახერხებს განსაკუთრებული სიმწვავით ამსგავს მოსახლეობის ისეთ კონფერენციას დასახვით, რომელიც საერთოდ შეიძლება არსებულ დროში და განვითარების მიმართებაში, ხო? ეს ეწოდებს სახელმწიფო ჩამორჩენილებად, განვითარებლებად, დაბალმორალური ნოკირებლებების კონექტირებად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ახლა ინერცია არა მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკური ელიტები ახერხებენ, რომ ეს ჯგუფები მონიშნონ ისეთ ადამიანებად, რომელთაც საერთოდ არც კი ეკუთვნით დემოკრატიულ მექანიზმებამდე მისვის უფლება. Thank you. და მე ვიტყოდი რომ ეს ძალიან ძლევა მოსილი მექანიზმი არის რასაც პოლიტეკონომიური ელიტები ბევრი ჩვენგანის წინააღმდეგ იყენებენ მეორე ამ არგუმენტის მეორე ნაწილი ის არის რომ აი ამ დისკრედიტაციის წრესთან ბრძოლა და ამ დისკრედიტაციისთან ციის წრესთან გამკლავება არის სწორედ ის რაც რიონის ხეობის მოძრაობას გამოარჩევს ბევრი სხვა სუბალტერნული მოძრაობისგან, მაგრამ ასევე რიონის ხეობის მოძრაობის გამოწვევები, რომელიც ყველაზე მწვავედ დადგა 5 ივლისს, ეს გამოწვევა აღწენებს სწორედ აი ამ 5 ივლისამდე არსებული მიღწევები, როგორ შეიძლება შევიდეს ჩაში და როგორ შეიძლება გამოწვევა შეხვდრიალდეს მოძრაობისთვის სწორედ იმას. ამაში რას გვიქნება ყველაზე მეტად, რომ მოძრაობის ამ კვლევის მიხედვით და ჩემი არგუმენტაციის მიხედვით სხვა არავის ევალება ამაზე პასუხს გძლევა მხოლოდ მე და რა თქმა უნდა ველი თქვენს კომენტარებს ამაზე. უნიკალური რაც ამ მოძრაობამ მიაღწია იყო სწორედ ის რომ სუბალტერული ბრძოლა ძალიან კარგ თანამშრომლობაში შევიდა უფრო ლეგიტიმური სამოქალაქო საზოგადოების სახელით მომუშავე რაში პრინციპში ჩვენ მიგულისხმებით სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკულ და კონტრჰეგემონიურ ნაწილებთან. იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში მე საქართველოს მსგავს კონტექსტში ხვირი როგორც არსებული დომინანტური განვითარების პოლიტიკის მომხრეს. ის სამოქალაქო საზოგადოების ის ნაწილები, რომელიც რეგიონის ხეობის ადგილობრივ მოძრაობას დაუკავშირდა და ფართე მოძრაობა შექმნა. რეგიონის ხეობის გადარჩენის მოძრაობის შემთხვევაში არის სწორედ ეს თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების შიგნით არსებული კრიტიკული რესურსი, ასევე მედია რესურსი, კრიტიკული რესურსი და საკმაოდ უნიკალური გამოცდილება შექმნა რომ ამ ორი თანამშრომლობით 5 ივლისამდე მაინც მოძრაობა მოახერხა დისკრედიტაციის სხვადასხვა შრის არიდება. ა მოდი ახლა ამგანს არგუმენტი სამბოლოდ მეტაკებად შევაჭრე ოდნავ მეც კეთვით თვითონ კვლევის ტექსტურაზე, რა სტრატეგიებზე საუბრობ და რა იყო ახალგაზრდობის კიდან რა შეხვედრი ასე ვთქვა. აა ცოტა პრობლემა, კარგად ვერ მოვყოთ, მაგრამ ის ყველაფერი ძირითადად დავარვა კაცები ყველაფერზე თავისი წარმოიქმნება აბსოლუტურად არც ერთ სიტყვას არ მოგატყუებს და ჩახედეთ იმ კვლევას მაგრამ ეხლა ძალიან აბსტრაქტულად რომ მოყვები იმაზეც მე მეტრო სახელმწიფო თავიდან კარუბში პროტესტის დაწყებამდე და ეს თავიდან რომ ამბობ საკმაოდ გრძელი პერიოდი არის იმიტომ რომ რიონის ხეობაში თქვა დათოს კარგად ეცოდნება იმიტომ რომ პროლეტარიატი ალტერნატივა თვითონ ჩართული ამ ძალდაგობაში სანამ კარგად პროტესტი დაიწყებოდა სანამ მოძრაობა უნდა მიიქცეოდა უკვე დიდი ხანი არსებობდა ცუხილი და პროტესტი და ადგილობრივი მოსახლეობა დაასრულა სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკული ნაწილებიც უკვე მუშაობდნენ ამ პროექტის ირგვლივ გაკეთებული კონკრეტულები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო ისეთი პოზიცია, სწორედ წევანას ვამბობდით, რასაც სახელმწიფო ადგილად აიგნორებდა და ერჩივნა, რომ დაიგნორებული და დადუმებული ყოფილიყო, იმიტომ რომ სანჯაროს ფიქციაში ეს მოძრაობა ვერ ხმაურობდა. ამიტომაც პრინციპი სახელმწიფო იყენებდა ძალიან ისეთ სუბუქ სუბუქი მექანიზმებს და ანუ ჩუმი რეპრესიის მექანიზმებს და ჩუმი დემოკრატიული ჩართულობის პრინციპიდან გარიგის მექანიზმებს და უკვე რო ტალოს პროცესი იწყება ეს აღნიშნოს იმ მდგომარეობას სადაც ეს სწორხილები უკვე განმეორდილია კიდე საჯარო სივრციდან ხო და ამიტომაც გება ეს მომენტი, საიდანაც უკვე ფართო მოსახლეობა იწყებს ლიონის მოძრაობა, ფემის მოძრაობის გაცნობას, რომ ადამიანები უკვე ისე გამწარებულები არიან წლების მანძილზე გარიყვით, რომ იწყებენ მუდმივ პროტესტს და ღრმაების გაფრენას და დასაწყისში თქვენ გახსოვთ, როგორი ამოთხოვნებელი იყო მეორე ღამე, მესამე ღამე, მეოცე ღამე და მეფეთ დაგორი წაწერა, რომ წელიწად ნახევრისზე და კიდე ღამესაც მეც ადამიანი ხო? და ამ ამ ამ დროს კაროვის პროტესტის დასაწყისში სახელმწიფოს ისევე გონა რომ ეს მოძრაობა იმდენად ჩუმათებულია რომ რეპრესიულ მექანიზმებს გამოიყენებდა არც არავის აინტერესებდა დიდად და იყო არაერთი პოლიციური დარბევა პროტესტის ხო მაგრამ ამ ამავე პერიოდში ხდება დიდი გარდატეხა იმიტომ რომ მოძრაობა იწყებს საჯარო დაფარვის აკუმულაციას აი აქ იცვლება სწორედ ეს იგნორის სტრატეგია და უცხებ დანახვა სახელმწიფო სხვა სტრატეგიებისა თუ როგორ მოკლდება ეს მოძრაობა. ხო და იცხება იგნორის სტრატეგიის ცოტა გვერდზე გადადება და დისკრედიტაციის სტრატეგიის დამშავება, რაც სწორედ ის ხდება ნოემბერ-დეკემბერი. იანვარში სახელმწიფო სახელმწიფოსთან მიმდინარე მედიების მხრიდან მოძრაობის აი განვითარებლობის ჩამორჩენილობის მუდმივ ხარგაზმას და აფეთქებას. თავრობას ჩემი აზრით, როგორც მანამდე ეგონა, რომ თუ ამ მოსახლეობას გამოცხადებს როგორც არალეგიტიმურ ჯგუფს, მაშინ მათი ჩაგვრაც არავის განაწყენებს, ხო? სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრატეგიებისთვის სწორედ აი ამან ამ დაშრობამ არ გამომართლა სახელმწიფოს, მაგრამ ეს სტრატეგიის ამ ამ სტრატეგიაზე ჩვენ ყოველთვის ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ შემდგომში ამ სტრატეგიამ გამოიწვია. თუმცა ამ მომავალი ჩვენს, მაგზეც აა ასე ვთქვათ, იანვრის ბოლოს კარგების დარბევიდან მოყოლებული თუნდაც თბილისის აქციებამდე სახელმწიფო ამ სტრატეგიას მიმართა არა ერთხელ. პირველი გამოიყენებდა დისკრედიტაციას, დისკრედიტაციის ნაწილი იყო ასევე სრულ მოლაპარაკებებზე წამოსვლა. მოლაპარაკებები თავრობის მხრიდან აქ პერიოდში იყო. აა ძირითადად ასევე იმის საჩვენებლად რომ ეს არაცნობილი ხალხი ჩვენ კარგად არ მოგელაპარაკება და მე მე უკვე რეპრესიის მოყოლა და ამის რამდენიმე წრე გაიარა სახელმწიფო სახელმწიფო სტრატეგიის მურინგ შეცვლამდე და სწორედ ეს არის ალბათ რაც საკმაოდ მოარჩევს იონის ხეობის მოძრაობას სხვა მოძრაობებიდან რომ უკვე გაზაფხულის ბოლოს მთავრობამ დაიწყო კანდახის სტრატეგიის ამის ერთი ნაწილი იყო დისკურსული ცვლილება, როდესაც პრემიერის გამოდიოდა და ოდიშის ხდიდა რომ ხოლმე მოგონია ეს კონტრაქტი კარგი არ არისო, გამოდიოდა ასევე მინისტრი, რომელიც კონდრებით იცავდა ამ პროექტს და ამბობდა რომ ჩვენ სასწავლო კარგად არ ვისწავლიაო და ამის ერთ-ერთი ძალიან ცენტრალური და უნიკალური დასტური იყო სწორედ ეს ევროკავშირის ენერგოგაერთიანების შუბლოვობით გამართული მედიაციის პროცესის დაწყება. ეს არის ისეთი მიღწევა პრინციპში, სუბალტერნული ბრძოლისთვის, რომელიც ჩვენ აქამდე არ მიიღეს. ახლა მეორე მხრიდან რომ შეგულა უნდა დასაც დაგამამოდი საიდან მივედით აქ არის სწორედ ის რაც კიდევ უკვე თქვი რომ აი ამ დისკრედიტაციის სტრატეგიებს ერთის მხრივ არ მიყვებოდა თვითონ მძრავის ადგილობრივი ლიდერები რომლებიც ყველა და დანაშაულებას ცდილობდნენ რომ დაინახებინათ თუ რამდენად ეს არა მათი აღმნიშვნელი არის ჩამორჩენილობა ან ძალადობრიობა არამედ სახელმწიფო სტრატეგია არის მათთვის დაუნდობრიობის მიწებება თუმცა მას ეს უდიდესი ენერგიის ფასად უჩდებოდა. თან იყენებდნენ ყველა ესე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის დამახასიათებელ ბიძოლის მექანიზმს, ხო, სასამართლოსაც მიმართავდნენ, მედიებსაც მიმართავდნენ, ხელოვნების იყვნენ ასე შეფეთ. ეს მეორე სხვა. თვითონაც სამოქალაქო საზოგადოებას მოძილებდა მოძრაობის ძალიან დაცვას და მხარდაჭერას ამ დისკრედიტაციისგანაც დაცვა და დაცვა და დაცვა, ხო? და დისკურსულად შესაბამისად, რამდენად მოძრაობა აფერხდა და თვითონ ეს სამოქალაქო ვერ მოხერხდა რომ ეს ბრძოლა იმის მაგივრად რომ გაეგოთ სამოქალაქო საზოგადოების გვერდიდან გადაიქცა რაღაცა დიდ სახალხო ბრძოლა რომელსაც თან ჰქონდა ამისი რესურსი რომ ქართულ პოლიტიკურ საქმეს დახურულ პოლიტიკურ და მედია ველში შეეღწია ესეთი სიძლიერით ხო და აქ მარტო პროექტის თერაპია კასაცის დასრულება კიდევ მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ კრიტიკული დისკურსები ამ პროექტზე ესე ფართოდ დაიყარა პროექტი შეიძლება სხვაგანაც გაჩერებულა მაგრამ ბიომსხეობის მოძრაობის ნიკალური ასპექტი ზუსტად ეს იყო რომ კრიტიკა გაშღერდა ბევრად უფრო ფართედ საზოგადოებაში ვიდრე ახლამდე გაშღერებულა და ბევრად უფრო რაღაც თვალსაჩინო ბევრად უფრო მწვავედაც ამ ელიქონის დაღვევა იყო ზუსტად სათული 2 წუთი მაგი. ბოდიში აა სწორედ 5 ივლისი არის ის შემთხვევა, როდესაც ეს თანამშრომლობაც ირღვევა და რაღაცნაირად მოძრაობა ვეღარ ახერხებს აი ლიბერალურ კონსერვატულ ჩიხში ნავიგაციას და ხუთი ივლისის ფონზე სახელმწიფო ახერხებს დისკრედიტაციის იმ მექანიზმებს. კარგად ამუშავებს, რასაც იქამდე სულ ცდილობდა, მაგრამ ვერ ახერხებდა რომ მოძრაობის წინააღმდეგ გამოიყენა. ეს ხუთი ივლისის შემთხვევა ჩემი აზრით ძალიან საგულისხმო არის ერთ სუბალტერნული ჯგუფებისთვის და მეორე ასევე კრიტიკულად განწყობილ სამხალხო საზოგადოებისთვის. ჩემი აზრით სუბალტერნული ჯგუფებისთვის ეს უნდა იყოს სწორედ მაგალითი იმისი, რომ არ შეიძლება კი რა და ძალიან წამგებიანი არის, როდესაც მოქალაქის საზოგადოების არჩევების მიღმა ესე გადიხარ და კარგავ იმ რესურსს, აი მედიების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის რესურსსაც მოძრაობას მანამდე გააჩნდა და ჩემთვის დიდი გულისწყრილია, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ ამ 5 ივლისის შემდგომ მოძრაობის ლეგიტიმობა დაესა, შეიძლება ის ისე არის გარიყულა როგორც სამოძრაობები როგორცაც უფრო წვავე რაღაცები დაბნავდა მაგრამ საკმაოდ დაზიანდა მოძრაობა და მეორე ხრო სამკაულო საზოგადოებისთვისაც თუ ეს თანამშრომლობა არის სწორედ ის რამაც რამაც ისეთ შედეგამდე გამდები მიიღონ რაიონ შეხვედრის შემთხვევაში ალბათ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ როგორ დავაცდეთ აი ჩში ჩამარდნას ჩვენ თანამშრომლებთან ჩვენთან ერთად მებრძოლ ადამიანებთან ერთად რა. მე თან მგონია რომ თან ისიც უნდა ვისწავლოთ როგორ უნდა გადავაფიჯოთ სკავს ჩიქას. მოდი ამ შეხები და შემდეგ კითხვა მე რეკაცი. ხაი გადა. ნუ ლას პრინციპში მასა ეს საკითხი რომ წარსული გამოცდილება შეგვეფასებინა ასწავლ გაკვეთილებზე გვემსჯელა შეგვიძლია აქ დაუხუროთ ასე ვთქვათ დროებით თუ კითხვები არ შემოვიდა და სიტყვას დაუთმობთ აი ამ ახალი მიმართულების შესახებ შეძლებას რაც არის უკვე ფართოდ ენერგო პოლიტიკა თავის თავში ეს ენერგო უსაფრთხოებაზე მსჯელობას, ენერგო ეფექტურობაზე მსჯელობასაც მოიაზრებს. და ძალიან დიდი მადლობა ხალხათ მარგალიტას ამ ფორმატში, ამ შემადგენლობაშიც კი დაგვთანხმდა და შემოგვიერთდა. ძალიან მრავალგანზომილებიანი იყო ხა ნამახვანის პრობლემატიკა საკითხი და იმიტომაც ეს ჩვენი მოხსენებებიც არის ახლა რაღაცა ინტერდისციპლინური ფაქტობრივად. და სიტყვას დაგიწყობთ თქვენ, რომ ფართო საზოგადოებამ გაიგოს პირველ რიგში თქვენგან პირველ წყაროსგან ასე ვთქვათ, რა პროცესია ეს ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა. მოდი. ა პირველ რიგში მოგესალმებით ქაბოტონო თათული და მოგესალმებით ყველას, ვინც მონაწილეობას ღებულობს შეხვედრაში. ა პრინციპში იცით რა მინდა, სანამ უშუალოდ მე პოლიტიკაზე დავიწყებდე საუბარს, რამოდენიმე საკითხს მინდა დაუთმო ყურადღება. პირველი ის რომ მიუხედავად იმისა რომ მე ვისმენ კრიტიკას და ეს პირველი შემთხვევა არ არის შეხვედრებზე პირადად გეუბნებით რომ არასდროს არ გაურბივარ ამ ტიპის შეხვედრებს და მეტიც ა მიზანია ჩემი რომ დავარღვიოთ ის შეხედულება რომ თითქოს არ არსებობს კონტაქტი სახელმწიფოსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ჩვენ ეს კრიტიკა გქონდა და პრინციპში რაღაც გარკვეული კუთხით იყო ხოლმე კომუნიკაციის ნაკლებობაც. თუმცა თქვენ უკვე თავში ახსენეთ, რომ უკვე იყო მნიშვნელოვანი ის, რომ ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან ერთად შეიქმნა პლატფორმა და ჩვენ განვიხილავდით აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ენერგეტიკას ეხება და არა მარტო რომელიმე კონკრეტულ ობიექტს, ზოგადად პოლიტიკას და სამოქმედო გეგმას, რომელიც 2030 წლის ჭრილში იყო გაშლილი, ამიტომ მე ყოველთვის მინდა ეს შესავალი გავაკეთე, იმიტომ რომ ჩემი მზაობა, ჩემი კოლეგების მზაობაც ამ და მათ მაგივრატაც ვთქვა, რომ ყოველთვის ვიქნებით მზად, რომ ამ ტიპის შეხვედრებში მივიღოთ მონაწილეობა, თუ ჩვენ ამით რაღაცნაირად დავეხმარებით დაინტერესებულ საზოგადოებას. ახლა სადამ გადავიდოდე და მე უშუალოდ მოგიყვებოდე ჩვენი მხრიდან რა ხდება აუცილებლად ბატონი გიორგის პრეზენტაცია რომელიც წარმოადგენდა ბატონმა გიორგიმ გარკვეული კვლევა ქონდა ჩატარებული თვითონ პროექტების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამის კანონმდებლობაზე მე რასაკვირველია ბატონო გიორგი მე ესეთ დეტალებში ამ ამ ამ საკითხებში ვერ შემო იმიტომ რომ მე არა ვარ ჯერ არც იურისტი და არც ის ადამიანი რომელიც ამ კუთხის სამუშაოების ზივით ვარ დაკავებული თუმცა ძალიან დიდი თხოვნა მექნება თქვენ უკვე ჩემი ელფოსტა იცით რომ თუ გამიზიარებ ან ლინკს მაინც მომცემთ სად იქნება განთავსებული რომ შესაბამისი დეპარტამენტი ამ დეპარტამენტად თქვენ იცით რომ სულ რამოდენიმე ძალიან ცოტა ადამიანები ვართ ენერგეტიკის კუთხით ვინც მუშაობთ ასე ვთქვათ ეკონომიკის სამინისტროში გაუზიარებთ და თქვენ შევჯერდებოდით და ნახავდით რომ ეს ნამსახურებული კრიტიკა არის თუ არა ერთად რომ ჩვენ იგივე შეხვედრების დროს იყო გარკვეული კრიტიკა, რომელიც იყო გასათვალისწინებელი. რაღაცა გარკვეული კრიტიკაზე ჰქონდა ჩვენი მოსაზრება და მე უნდა შეგვეჯერებინა ეს ყველაფერი. და მე თავიდან ვეცადე რამოდენიმე ჯერ შეკიდევაც კამერა რომ მეტაც მე ვფიქრე ხარიში ხალოტონი ლელას ხმა კარგად კი არ მესმოდა, მაგრამ საერთოდ შინაარსობრივად მე მაინც მივხვდი ალბათ ნენაც რაზეც საუბრობდა და კარგი იქნება თუ მე როგორც ყოველშვენე თუ არ ვწები ალბათ ნენასაც აქვს ესე იგი რაღაც პუბლიკაცია თუ ასეთივე კვლევა თუ შესაძლებელი არის რომ ამასაც ხელი მიგვიწოდებოდეს იმიტომ რომ ამ შეხვედრის მერე ხე შეხვედრა აგვაქვს ამის დეტალურ განხილვის საშუალებას და რომ აუცილებლად გავიზია რომ მე გავუზიარო ჩემს კოლეგებზე შეჯერებულად მე ჩვენი მოწაზრებას მოგახსენოთ აღნიშნოს ეხლა რა შეიძლება თქვენ ისიც რა არის ძირითადად საუბრობთ იმაზე, რომ რა არის ენერგეტიკული პოლიტიკა და ჩვენ წლების მანძილზე ყოველთვის ვიღებდით შენიშვნას, რომ არ არსებობს ზელვადიანი ხედვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე უნდა გითხრათ ერთი ამბავი, რომ ჩვენ უკვე ენერგეტიკული პოლიტიკის პირველადი ვერსიაც უკვე მომზადებული გვაქვს, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ ავტვირთვით ჩვენს ვებგვერდზე. ამავდროულად მე ვაპირებდი რომ იმ ჯგუფში სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოუკიდებელი ექსპერტები ღებულობდნენ მონაწილეობას, რომ მათთვისაც ეს ლინკი გამეზიარებია, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ შესაძლოა თარგის მიმართ დიდი ინტერესი არის ვებგვერდზედაც ამ დოკუმენტის ნახვა პრობლემა არ იქნება. და ამავდროულად უნდა გითხრათ ის, რომ არსებობს პირველადი ვერსია ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმის, რომელიც უკვე ახსენა ქალბატონმა ლელამ რომ ეს იყო პლატფორმა ახალ პლატფორმის ფარგლებში განხილული ეს იყო ენერგეტიკულ გაერთიანებასა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი ასე ვთქვათ გადაწყვეტა ჩვენ ყველა დაინტერესებულ მხარეს მოუწევდით ვეპატიჟებოდით რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი აღნიშნულ დოკუმენტის განხილვის მიზნით. ერთი უნდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ბატონი გიორგიდან თუ ხალბატონი ველადან ლაპარაკი იყო, რომ თითქოს ეს იყო ვიწრო, ვიწრო ჯგუფში განხილული და მე გეტყვით, რომ მე მიყავდა ეს შეხვედრები და ყველა შეხვედრაზე ამისი აუდიო, ამისი ასე ვთქვათ, კითხვა პასუხი ყველა პრიმომდადებული გვაქვს და ნებისმიერ დროს შესაძლებელი არის ამის გაზიარება. ერთი უნდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო ვიწრო ჯგუფში და ყველა შეხვედრაზე მე ვაფიქსირებდი, რომ თუ ვინმე დაინტერესებული პირი არსებობს, ხოთ მომაწოდეთ მათი საკონტაქტოს, რომ გაუზიაროთ და დაახლოებით 120 ადამიანი იყო ამ სიაში, ხშირ შემთხვევაში იყო სრული დასწრება, ხშირ შემთხვევაში ნაკლებიც და ჩვენ ვებაჭიჯებოდით, რომ რაღაცნაირად ერთად გაგვეხილა დოკუმენტი. ხა რა არის ეს დოკუმენტი და რაზე ვიწვევდით ამ საზოგადოებას? თქვენ იცით რომ ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების ინტეგრირებული გეოგებმა მოიცავს ხუთ მნიშვნელოვან საკითხს. ეს გახლავთ ენერგოეფექტურობა, ეს გახლავთ დეკარბონიზაცია, რომელიც გარემოს დაცვის საკითხებთან ერთად აერთიანებს ასევე განახლება და ენერგიებს, გახლავთ ენერგეტიკული უსაფრთხოება, კლიმატის ცვლილება, ინოვაციები, ტექნოლოგიები და მასთან დაკავშირებული საკითხები. ანუ ეს არის ხუთი ძირითადი მიმართულება, რომელიც ყველა მიმართულებებში ისება და რასაკვირველია, აქ იყო გარკვეული უკვე მიღებული დოკუმენტები ხედველობაში მიღებული ისეთ როგორც არის ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმა ასევე იყო ისეთი დოკუმენტები რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროსა და სხვა სამინისტროსთან თანამშრომლობით მომზადდა იგივე გარემოს დაცვის მიერ მომზადებული დოკუმენტი NDC იგივე კლიმატის სამოქმედო გეგმა კლიმატის სამოქმედო სტრატეგია და ასე შემდგომ ანუ ეს არსებული ანგარიშებიც იქნა გამოყენებული და ამავდროულად უნდა გითხრათ რომ ჩვენ ყავდა ჩვენ საესეგე ექსპერტი ესე იგი რეწოდებული data ექსპერტი რომელიც ესე იგი ქართულად მიჩნევს ეს რომ ანუ ეს არის ექსპერტი რომელიც გარკვეულ მოდელირებას იყენებს იმისათვის რომ განსაზღვროს 2030 წლის საჭიროებები ენერგეტიკაში, აგრეთვე ამ ის ფარგლებში მოხდა არსებული სიტუაციის შესწავლა და როგორ უნდა განვითარდეს დაუშვათ 2030 წლის ჭრილში ენერგეტიკა, რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება. იმიტომ რომ ამას განსაკუთრებით უსვავ ხას, იმიტომ რომ იმპორტზე დამოკიდებულება ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა და თქვენ იცით რომ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებისათვის თქვა გადასარევი არ არის იმპორტზე გამოყენებულების გაზრდა ეს როგორც ფოსადგურებში გაზის გამოყენების ნაწილში იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ არსებული ფოსადგურები სრულად იმპორტირებულ ასე ვთქვათ საფრთხო საშუალებებზეა და აგრეთვე თქვენ თქვენ იცით რომ ბოლო პერიოდში გასაკუთრებით ენერგიაზე მოხმარება იზრდება ეს ჩვენ გასწოლება ჩავატარეთ ძირითადად ხდება არა მარტო კომერციული სექტორში ენერგიის მოხმარების გაზრდით, რაც თავის მხრივ ტურიზმის განვითარებით და ასე შემდგომ ბევრი ფაქტორია, აგრეთვე ტრანსპორტში ენერგიის მოხმარებით და ასე შემდგომ. ასე რომ ეს მოცემულობა დგას და ჩვენ ხედავთ, რომ ენერგიაზე მოხმარება, ენერგიის მოხმარება იზრდება. ნებრივად იბადება კითხვა, როგორ უნდა მოხდეს ამის დაკმაყოფილება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ შიდა ადგილობრივი რესურსების განვითარება იყოს ძალიან განვითარებული, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ მაქსიმალურად ათვისება ადგილობრივი რესურსებიცა, ეს არის სწორედ ენერგეტიკული უსაფრთხოების წინაპირობა. ეხლა იცით რა უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებულ გეგმაზე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ის გახლავთ, რომ ევროპული წესების მუშაობის ეს არ არის მარტივი დოკუმენტი. ეს არის საკმაოდ რთული დოკუმენტი, იმიტომ რომ 2030 წლის გარდა ჩვენ გვაქვს ვალდებულება რომ უნდა გავაკეთოთ 2040-სა და 50-ი წლის ხედვები, ეს ენერგეტიკაში მაინც და მაინც ძალიან short perspective-ად არ ითვლება, იმიტომ რომ თუ გაითვალისწინებთ გენერაციის ობიექტების შესწავლას, მეორე მშენებლობას და ექსპლუატაციის შესვლას, საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება ამას. ამიტომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ამიტომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ და უთოთ მე 2025 წლისთვის გადავხედოთ და ჩვენი ღონისძიებები ვნახოთ უფრო დაკონკრეტებულად ან დროში ხომ არ ჩამორჩება, ან როგორ ხდება ამ პრივილეგიით აღარება ხომ არ არის საჭირო, ანუ ეს შესაძლებლობა რასაკვირველია ამ ფორმატის წარმოჩი არსებობს. ახლა რა შეიძლება ამ გეგმის ნაწეს მე მინდა რაღაცნაირად რომ გავაკეთო ის 10 უფრო სწორედ 12 შეხვედრა გამართა ენერგეტიკის ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან ერთად აი ამ პლატფორმაზე ეს ორი შეხვედრა დამატებით იყო იქიდან გამომდინარე რომ ინტერესი გაჩნდა ძალიან დიდი მაგრამ აი გაგიკვირდებათ და პრინციპში არ გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ თესებია ძირითადად სამშიელო თემა, მაგრამ ჩაბეჭდება დაქვრო რომ ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მივდიოდით გენერაციის ობიექტებში ძირითადად თესებზე იყო ყველაზე დიდი კრიტიკული, ასე თქვა მოსაზრება და მაგალითად ესეთი მოსაზრება რომ ხომარჯობია არსებული მარეგულირებელი ტიპის ჰესები ნატანებისგან გავათავისუფლოთ და ავზარდოთ გამომუჩავება და მოდი დავანებოთ მარეგულირებელი ტიპის ჰესების შენებრობას თავი. ან იყო ესეთი მოსაზრება რომ ხომარჯობია რომ ენერგოეფექტური ღონისძიებები გავატაროთ და დავანებოთ ასეთი ტიპის ჰესების შენებრობას თავი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. რასაკვირველია ჩვენ ეს 10 შეხვედრა თემატურად გადანაწილებული ქონდა რომ რაღაცნაირად ეს დოკუმენტი ბოლომდე დაგვეფარა. მეტყვით რომ ეს არ არის ჩემი მოსაზრება და მე რასაკვირველია ვერ ვიქნები ყველა მიმართულების ექსპერტი და არც არის ეს ჩემი კომპეტენცია, მაგრამ გარკვეული მიმართულებაში, მაგალითად ენერგოეფექტურობაში მე ვეწევი და უშუალოდ და ენერგოეფექტურობის კონკრეტულ მიმართულებებს და განახლებადების დირექტივიდან გამომდინარე მიწევს თანამშრომლობა და ეს არის ჩემი კომპეტენცია და გეტყვით რომ ეს უკვე უნდა განვიხილოთ ერთი ერთობლიობა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ და უშუალოდ რაღაცაზე უარი ვთქვათ დაუჩვათ და ერთი კონკრეტული მიმართულებით ჩავანაცოთ. ამაში არის ლოგიკა, რომ ყველა მიმართულება გარკვეულ სიღრმისეულ შესწავლას ითვალისწინებს, ეს ესე უნდა განვითარდეს თუ არა, მაგრამ გარკვეული მოსაზრებები და ამ მოსაზრებებზე დაყრდნობით კვლევები ჩვენთან არსებობს. მაგალითისათვის მოგიყვანთ, რომ ჩვენ მოვიცნინეთ შეხვედრაზე, რომ 30% შეგვიძლია მეტი ენე გამომუშავება მივიღოთ თუ დატანებისგან გავწონოთ მარეგულებელი ტიპის ესებს. მაგრამ აღმოჩნდა რომ რეალობაში შეუძლებელია იმიტომ რომ ჩვენ ამას ჰიპოთეტურად არ გეუბნებით ამაზე არსებობს კვლევა ეს არის ქსელის მიგრადობის კვლევა და გარდა ქსელის მიგრადობის კვლევისა არის გარკვეული დაშვებული საფუძველზე და თვალობთ რომ შეიძლება 3%-ით იყოს და არა 30%. რაც არის ძალიან დიდი სხვაობა ხო? ამიტომ ასეთი საკითხი არ უყურაც აღები რომ რის საფუძველზე ვლაპარაკობთ ამას. ან კიდევ მეორე ამბავი რომ ქსელის მიგრადობის კვლევა არსებობს რომელიც ამბობს რომ ერთობლივად ტოტალურად ვერ მოხდება სხვა განახლებადი ენერგიების განვითარება და ან და ამ განახლებადი ენერგიების გულისხმობ ზეს და ქარს, იმიტომ რომ ჩვენი თითქოს ცოტა არამდგრადი ენერგიები რაღაც მაჩვენებელზე მაღალი გაქვს, რაღაც სამწელებზე დაბალი გაქვს, ამას შეიძლება მარეგულირებელი კეთილების ხესები რომ რაღაცნაირად ამ ტიპის ენერგიების დარეგულირება მოხდეს, ხო? ანუ აი ესეც ამბობს კვლევა, რის საფუძველზე და ჩვენ ვამბობთ რომ მარეგულირებელი ტიპის ხესები უნდა არსებობდეს და მისი განვითარება უნდა მოხდეს. აბდო ეხა მე ძალიან როცა არ არის ამდენდა ძალიან სიღრმეში რომ არ შევიდე მე ერთი გულწრფელად უნდა გითხრათ რომ აი ამ პროცესში ყველა ის კითხები რაც ისწრებოდა მაქსიმალურად ვცდილობდით ჩვენ ექსპერტებთან ერთად აგვეცა პასუხი და აგრეთვე ჩვენ გამოყენებული გვაქვს ქსელის განვითარებისათვის ტაიმსი მოდელი ეს ორივე სამინისტროს ერთობლივი პროდუქტი დახლავთ ეს არის მოდელი რომელიც საფუძველზე და ჩვენ ენერგეტიკის განვითარებას ვითვლით და რასაკვირველი აქ არის შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია ასასახი, რომლის საფუძველზედაც დაახლოებით ჩვენ უკვე ვიცით, რა სამიზნე მაჩვენებლები გვექნება როგორც ენერგოეფექტურობაში, ასევე განახლებად ენერგიებში და გეტყვით, რომ ამ სამიზნე მაჩვენებლებს უნდა კონდეს თავისი ღონისძიება, რომელსაც მიაღწევთ, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რა ავდგეთ და ჩავდოთ სამიზნე მაჩვენებელი აი მაგათ კეთრად ამბიციური და მე ის ვერ შევასრულო და ღონისძიებები არ იყოს იქ მოგმული, რასაკვირველია ეს არ განეხილება. ამიტომ უნდა გითხრათ, რომ ის რაც ჩვენ ჩვენი ექსპერტებთან ერთად გვაქვს მომზადებული ამ სამიზნე მაჩვენებლების დაკმაყოფილება როგორ უნდა მოხდეს გვაქვს ეს სცენარები შემოჩებული რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს მარეგულირებელი ტიპის ხესების მშენებლობასაც დიახ ბზანეთ გაბზანეთ ესეც ჩაგეძიებით თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო იყო ეს მომენტი როდესაც აღწერდით დაპირისპირებული მოსაზრებები რასაკითხთან დაკავშირებით ჟღერდებოდა ამ პროცესში და იქნებ აა გაიხსენოთ სხვა შემთხვევებით და ერთ-ერთი მე მგონი შეიძლება უკავშირდებოდეს იმასაც რომ საჭიროებები ასე ვთქვათ განსაზღვრული დათვლილი ჩვენ ქვეყანაში ჯერაც არ არის იმიტომ რომ საუბრობდით გაზრდილ მოხმარებას ფაზაზე პროექცირებულათაც რო ქვეყანა ვითარდება, მაგრამ რეალურად არის ეჭვებიც იმ შესახებ, რომ მოხმარება იზრდება კრიპტოვალუტის წარმოების გამო, აი ამის ფონზე და სხვა. რამდენად როგორი იყო თქვენი პოზიციები, როდესაც რაღაც სხვადასხვა ჯგუფები სამოქალაქო საზოგადოებიდან ირწმუნებოდნენ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ქვეყანაში დადგენილი ჩვენივე საჭიროებები, ჯერ და ჩვენ არ შეგვიძლია ამგვარი ამგვარი პროექცირების ფონდის შესახებ რაიმე პროგნოზების გაკეთება. აა დიახ, დღეს ამ შეხვედრაზე ესწრება ორი ჩემი კოლეგა, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემიდან და მე ბატონ გიორგის მანამდე ვთხოვე რომ თუ იქნებოდა ძალიან კონკრეტულად შეცვლა დეტალებში იქნებოდა მათი დასწრება და საჭიროება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უშუალოდ ამ ენერგეტიკის განვითარების სცენარებზე მუშაობს, მაგრამ ერთი უნდა გითხრათ ალბათ ნუ თათური რომ ის რომ ენერგიაზე მოხმარება იზრდება, ეს რასაკვირველია შესწავლილი თემაა და პროცენტულად თუ რა პროცენტით იზრდება, ესეც არის შესწავლილი თემა და იმ აი ზუსტად ამ გაზრდილს რა ჭირდება და როგორ უნდა დავაკმაყოფილოთ იმისათვის რომ ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებულება არ გაგვეზარდოს და მე გეტყვით რომ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად სამკვეთრად გაზრდილია იმპორტზე დამოკიდებულება. სწორედ მე მოგას დავასრულებას, სწორედ აქედან გამომდინარე იყო შესაბამისი სცენარი, თუ როგორ უნდა მოხდეს აი ზარდი ესე იგი დამოკიდებულ რომ იპორტზე დამოკიდებულობა შემცირდეს. ამიტომ ეს შესწავლილი თემაა და მე როდესაც ვახსენე თავში რომ იგივე ქსელის განვითარების აწყიანი გეგმა, ცელის განვითარების 10 წლიან გეგმაში სწორედ მისი საპასუხოდ წარმოდგენილია ინფრასტრუქტურული არა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამიტომ ის წარმოდგენილი ნაშრომიც ამბობს იმას, რომ ჩვენ ბოლო წლებში ესე მნიშვნელოვნად ვეზრდება და ამას როგორღაც უნდა მივხვდეთ. რასაკვირველია, თქვენ ამბობთ იგივე კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, ხო? იცით რა არის, რომ ეს საკითხიც ალბათ დგას, მაგრამ რაღაც არ მგონია, თუმცა მე ამის ამის ამაზე ძალიან ამაზე დეტალურად ვერ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას, რომ კრიპტოვალუტაზე დამოკიდებულების გარდა არ იყოს საჭიროება. ამიტომ ზოგადად ამ მიფიქროფ რომ ჩვენ ზოგადად ისე ვფიქრობთ რომ კრიპტოვალუტის გარდაც არის კომერციულ სექტორში ძალიან მაღალი ზრდა და მას უნდა შესაბამისი დაკმაყოფილება. ამიტომ ეს კვლევები არსებობს და ამის დაყრდნობით არის ზუსტად მომზადებული 2030 წლის საჭიროებები თლიან ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ახლა მხოლოდ ელექტროენერგეტიკულ ნაწილში, ჩვენ ზოგადად ენერგეტიკის ნაწილში ვსაუბრობთ. თუ შეგიძლიათ ასე გვახსენოთ ეს სამუშაო ჯგუფების შესახებ, ესე იგი როგორ იგეგმება, რომ გაგრძელდეს მუშაობა სიტყვაზე იმ ჯგუფზე, რომელმაც სწორედ აი ეს რაღაცა ადეკვატურობა, ასე თქვა, შეაფასებინოს გარე ექსპერტს, მაგალითად. თითქოს ხო არ ვიცი ახლა მე მე მაშინ გეტყვით თვითონ პოლიტიკის და სამოქმედო გეგმის ნაწილში როგორი გეგმა არის და მე თუ კითხვა გაგიჩნდება კითხეთ მე უკვე თავში ვახცენ ენერგეტიკული პოლიტიკის პირველადი ვარიანტი მომზადებულია ენერგეტიკული პოლიტიკის დანარჩ წარმოადგენს ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმა რომელსაც საბოლოოდ აქვს მასობა რა ქვია ამტკიცებს პარლამენტი ეს გეგმა გაზიარებული იქნა ჯგუფებში ეს იყო 2021 წლის ოქტომბრიდან ძალიან მოყოლებული ჩვენ ვთხოვდით საზოგადოებას ყოველთვის რომ ყოფილიყო კომენტარები და შენიშვნები პარალელურად ჩვენ სახელმწიფო უწყებებში და ვაზიარებდით ამ დოკუმენტს ეს დოკუმენტი დამალული არ ყოფილა პირველივე ვარიანტი როგორც მომზადდა სამწუხაროდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კონკრეტული ასე ვთქვათ ბევრი შენიშვნა იყო მეთქი ესე წარმოდგენილი ოფიციალურად შენიშვნები რაც იყო თვითონ შეხვედრებზე აბა ჩვენ მაქსიმალურად ვისვალისწინებდით და მეცაც გეტყვით რომ იყო ხოლმე გარკვეული საკითხები რომ აბა რა ანგარიში შეიტანეთ ტაიმს მოდელში რო ეს შედეგი მიიღეთ ასე შემდგომ ჩვენ ამაზე დაწავედით NDA-ის გაფორმების პარგლებში მივაწოდეთ დაინტერესებულ მხარეს ინფორმაცია, თუ რა ინფორმაციას ვიყენებდით, რომ რაღაცა დამატებითი ეჭვები არ ყოფილიყო აი ამ ანგარიშის ნაწილში, ასე რომ ეს დოკუმენტი ჩვენ არ დაგვიმალავს და ჩვენ რა შეიძლება იყო მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ეს დოკუმენტი გაგვეკეთილ შობილებია. ამავდროულად გეტყვით, რომ შესაბამისი უწყებებიდანაც იყო შენიშნები და მე უკვე ხელთ მაქვს შედარებით კი არა ბევრად უკეთესი ვარიანტი ალბათ, რომელსაც ჩვენ სექტემბრის თვიდან დავიწყებ საჯარო უბრალოდ ოქტომბრის თვიდან იქნება საჯარო განხილვები, იმიტომ რომ სექტემბრის თვეში იქნება სტრატეგიული გარემოსდაცვითის შეფასები მომზადებული, რომელზედაც მუშაობს საერთაშორისო კომპანია, თუ ადგილობრივი არის ეს არის USAID-ის პროექტის პარგლებში მოხდა შერჩევა ამ კომპანიის და ჩვენ აქ ვქონდა პირველი შეხვედრა და იყო ასე აგრეთვე დაინტერესებული მხარეები საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს, ეგ მარი შემდეგნაირი რომ ჩვენ ეს პირველი ენერგეტიკის ესე იგი გაერთიანებასთან ერთად ერთიარო შეხვედრები გავაკეთეთ, მაგრამ ეხლა ვიწყებთ უშუალოდ საჯარო განხილვების ფორმატში სტრატეგიულ გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშიც იქნება გაზიარებული დაინტერესებულ მხარეებთან. მოვახდენთ აი ამის წარდგენას დაინტერესებულ მხარეებთან, ეს იქნება ძირითადად ალბათ ფიზიკური შეხვედრები, ვინაიდან COVID-ი ხელს აღარ გვიშლის და ეს იქნება მთლიანად წარდგენილი. აგრეთვე ველოდებით ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე მოსაზრებებს ჩვენ დაინტერესებული მხარებიდან რომ ეს დოკუმენტიც უფრო კარგი გახდეს და ეს კრიტიკული თვალით იქნეს შეფასებული სხვადასხვა მხარეების მიერ და ორივე დოკუმენტი სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება როგორც ვეკნება ჩვენ აქტიურად დავიწყებთ არასამთავრობო და დაინტერესებულ მხარებთან დოკუმენტის განხილვა ჩვენი გეგმა არის ასეთი აი ესეთი გზით მივდივართ და მოდი ახ ძალიან დიდი მადლობა. პრინციპში შეგვიძლია მე მგონი გადავიდეთ მომდენო მომხსენებელზე, ალბათ აა შეიძლება კონდეთ შემდეგაც აა კომენტარი ბატონი დათოს <laughs> დათო ჭიპაშვილის მოხსენების შემდეგ და გთხოვთ დარჩეთ ასე თქვა ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთი დათოსთანაც შევაჯამოთ და შემდეგ თუ კითხვები იქნება ასე შეგვიძლია კითხვები მივიღოთ აუდიტორიიდან. მადლობა. მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. აა ჩემი ასე თქო, მოხსენება დაახლოებით ორნაწილიანი, ანუ ერთი უშუალოდ დამახვანიდან გამომდინარე შედეგები, ხოლო შემდგომ უკვე განვითარებული ეს პროცესები, რასაც ქვია ეროვნული ასე თქო კლიმატისა და ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმას შეეხება. რაც შეეხება ნამახვანს და ნამახვანის შედეგებს, პირველ რიგში ზოგადად, როდესაც ნამახვანის ზოგადად ნამახვანმა რა გამოაჩინა ნამახვანის პროცესზე, რომ ეს სხვა პროექტებშიც ჩანდა, ეს არისო ნამახო, ნამახონზე უკვე უბრალოდ პრაქტიკულად დადგა ის, ასე ვთქვით, ნაცვლად გამოჩნდა რა იყო პრობლემა და ეს პრობლემა იყო ის, რომ ყველა დაინტერესებული მხარის აა ასე ვთქვით, გონივრული მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყო იგნორირებული. და ეს ეს არის თავარი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს პრობლემები იდგა იდგა და დგას სხვა პროექტებთან მიმართებაშიც როდესაც და დაინტერესებულ მხარეებში იგულისხმება არამხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ თუნდაც ამ საკითხით დაინტერესებული ექსპერტები, სამოქალაქო საზოგადოება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ სამწუხაროდ იყო ჩამოყალიბებული და იმედია შეიცვლება მომავალში ჩვენს თავრობაში ესეთი პოზიცია, რომ არსებობენ რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაღაცა think tank-ები, რომელიც არიან მათთან ახლოს და მხოლოდ მათთან განიხილავენ რაღაც საკითხებს და სხვა დანარჩენი სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ინტერესდება ამ საკითხებით, რატომღაც იყო გარეთ ასე თქვა დარჩენილი და გარიყული და მათ ინტერესები ანუ მათი მონაწილეობა გადაწყვეტების მიღების პროცესში არ იყო გათვალისწინებული. ნამახვანა ზუსტად ეს შეცვალა, რომ როდესაც მოხდა ევროკავშირის ენერგოგაერთიანებისთვის მიმართვა მედიაციის თხოვნაზე, სწორედ აქ მოხდა პრაქტიკულად ჩართვა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისევე სხვა გაინტერესებული, ასე თქვა სამოქალაქო საზოგადოების გადაწყვეტ ანუ ასე თქვა პროექტის გარჩევის პროცესში და საინტერესო იყო ის რომ მედიაციის პირველ ეტაპზე ან რომელიც უშუალოდ დამახვას ეხებოდა დასრულდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შედეგებით და აა პრინციპში ამ შეხვედრებმა აჩვენა ისიც რომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ზოგადად ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა არც ისე საშინელება არ არის როგორც დასაწყისში ვინმე წარმოგიდგინა პირიქით ეს რო ყოფილიყო გაცილებით უფრო ადრე დაწყებული ძალიან ბევრი აა თქვათ რაღაცა იქნებოდა თავიდან აცილებული. ახლა რა შედეგებზე არის საუბარი? კონკრეტულად დადგა, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, სამი შედეგი, ანუ ორი უშუალოდ ნამახვანთან დაკავშირებით და ერთი, ასე ვთქვათ, ენერგოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ნამახვანთან დაკავშირებით შედგა ის, რომ ზოგადად სანამ ენკა გამოაცხადებდა გასვას სამწუხაროდ ისდაც ჩანდა პრინციპში მედიაციის პროცესში რომ ენკა არც მონაწილეობდა ამ პროცესში და ეს იყო რბილად რო ვთქვა უცნაური მიუხედავად ისა რომ უამრავი მოთხოვნა იყო როგორც სამხალხო საზოგადოების მხრიდან გაგზავნილი მათდამი რომ რეალურად აცაპირებდა ინვესტორი ამ პროექტის განხორციელებას მაგრამ დადგა შედეგი ის რომ როგორც ამ პროექტზე გაფორმებული ხელშეკრულების საერთაშორისო რევიზია უნდა მომხდარიყო, ასევე უნდა ყოფილიყო რევიზირებული პროექტთან დაკავშირებული აა ვთქვათ, გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია. კვლევები და ასე გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიში კვლევები რამდენად შესაბამისობაში იყო ის საერთაშორისო სტანდარტით, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის გარემოზე მოქმედების შეფასების დირექტივასთან. საინტერესო არის ის შედეგები იმ კუთხით, რომ ნამახვანის ჰესი როცა არ უნდა გააქტიურდეს ის დასკვნე, ანუ ის რევიზიები არის ძალაში და მოხდება ამ დოკუმენტაციების რევიზია. რაც შეეხება მესამე შედეგს, ეს იყო რისკ საფუძველზეც დაიწყო პრინციპში. აი ეს ეროვნული სამოქმედო, ასე ვთქვათ, კლიმატისა და ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის განხილვები საბოლოო ჯამში 10 თუ 11 შეხვედრა შედგა საბოლოო ჯამში, რომელიც დასრულდა ამ წლის, ასე ვთქვათ, დასაწყისში. აა სწორედ იმ მედიაციის შეთანხმების შედეგი იყო. ანუ იმ მედიაციაში პრაქტიკულად სამხალხო საზოგადოების დაყენებული ეს თქო შეთავაზება, რომ მომხდარიყო რეალურად ენერგოპოლიტიკაზე ერთობლივი მსჯელობა თავრობას ანუ თავრობის წარმომადგენლებს, თუნდაც კომპანიების თუ ასე შემდეგ და სამხალხო საზოგადოების ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან პრინციპი და პირდაპირ ეთქვა გასაკვირად დათანხმდა თავრობაც და მოწონებული იყო ენერგოგაერთიანების მიერაც და სწორედ ამის გამო დაიწყო ეს საჯარო განხილვები და არა იმიტომ რომ თავრობას ყოლა ეს მანამდე გადაწყვეტილი ნამდვილად არ ქონია ამ ეს განხილვები გადაწყვეტილი. რაც შეეხება უკვე მეორე ნაწილს, ჩემი ასე ფოქსენებს მეორე ნაწილს ეს უკვე უკავშირდება კლიმატის აი ამ თვითონ სამოქმედო გეგმის განხილვებს, შეხვედრებზე აა ძალიან ცოტა შენიშვნა იყო და ცოტა გამიკვირდა კაპიტონ მარტა თქვენგან ამის თქმაში ცოტა შენიშვნები კი არის ყო აქ ხო საუბარი იმაზე რომ კონსტრუქციულად ვცდილობდით სამოქალაქო საზოგადოება ყოფილიყავით კონსტრუქციულები და ქონოდა ჩვენ ქვენდამი შეთავაზები რაც არაერთხელ გაკეთებულა წერილობითაც თუ რას რა საკითხები არის რა საკითხები არის გადასააზრებელი რა საკითხები არის თავიდან შესაძფასებელი როგორ უნდა ვიმსჯელოთ მიზნებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რათა მივიღოთ დოკუმენტი რომელიც რეალურად მართლაც მოემსახურება და რომელიც ემსახურება ქვეყნის გრძელვადიან ენერგეტიკულ განვითარებას და მომავალს. ეხლა რას გული რას გულისხმობ ამ შეთავაზებებში? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი თქვენი აქცენტით რომ შეფასებები გააკეთებულია, მაგრამ ძალიან კარგად ისიც რომ ელექტროენერგეტიკა საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან არ ხდება და კონკრეტება ენერგეტიკის ჰიდროელექტროსადგურებთან. ეს სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან იყო წარმოჩენილი ესე რომ ენერგეტიკის განვითარება აქცენტირდებოდა და ფოკუსირდებოდა მარტო ჰიდროელექტროსადგურებზე. მაშინ როდესაც ენერგეტიკა გაცილებით ფართო საკითხია და ამაზონჯელობით თელიამდენი ხნის განმავლობაში. კიდევ ერთი საკითხი, ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ მაგალითად ის, რაც საქართველოს ელექტროსისტემამ გააკეთა იგივე ადეკვატურობის შეფასება, რომელიც მთელ რიგ ოფციებს არ მოიცავდა, სწორედ ამიტომ დადგა საკითხი, რომ მოდით ელექტროენერგეტიკის სექტორის ადეკვატურობის შეფასება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ყველა ოფცია, მათ შორის არ მინდა დავკონკრეტო, მაგრამ ბატარეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შევაფასებინოთ სწორედ ენერგოგაერთიანების მოწვეულ ექსპერტებს, რათა რადგანაც თქვენ ჩვენი არჯერა და ჩვენ თქვენი არჯერა, აქედან გამომდინარე, ვინმე მესამე კომპეტენტურმა ექსპერტთა ჯგუფმა დადოს ეს დასკვნა და ამაზე მე მგონი მივახციეთ შეთანხმებას, რომ კარგი იქნება თუ ესე გაკეთდება. მეორე საკითხი და ამ შემთხვევაში ამ განხილვების დროს დაემთხვა ის ცნობილი თებერვლისას უკრაინის ნაში ატეხილი ომი და რუსეთის შეჭრა გამოიწვია ის რომ უკვე დადგა აუცილებლობა, სასწრაფო აუცილებლობა, რომ თუნდაც იგივე არსებული ხედვების გადახედვა მომხდარიყო და გადაფასება მომხდარიყო მთლიანად ენერგეტიკის სექტორის. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი კიდევ შედეგი, რაც აი ამ ინიციატივის განხილვებში იყო და მე მგონი ამაზე შევთანხმდით და ამაზე არ არ მეგონა თუ რაღაც ესეთი შეთანხმება არისო ამაზე მიღწეული, იყო ის, რომ ენერგოუსაფრთხოების თავი, რომელიც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი თავი ამ სამოქმედო გეგმაში, უნდა უნდა შექმნილიყო ცალკე სამუშაო ჯგუფი, და ამ სამუშაო ჯგუფს უნდა გვემშელა ამენებს აქვს რა როგორ უნდა იყოს გადაფასებული და ამ გადაფასებაში არ იგულისხმება ჰიდროელექტროსადგურები მაინც და მაინც აქ იგულისხმება ასევე გაზდამოკიდებულება ტრანსპორტის სექტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ რომ ჩვენ კი არა ევროკავშირი მუშაობს ახლა ეგრეთ წოდებულ repower use ფორმატში სამოქმედო გეგმაზე რომელიც თვითონ ხდება გადაფასება თელი რიგი საკითხების ევროკავშირის ენერგო უსაფრთხოების კონტექსტში აქედან გამომდინარე აქ რაღაცა რომ ჩვენ დავწეროთ მოდი მაინც რაღაცა იგივე რასაც ვაკეთებთ ეს უკვე შეიცვალა ეს რეალობა ევროკავშირიც აღარ არის იმ ეტაპზე რა ეტაპზეც იყო 24 თებერვლამდე და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი როდესაც ენერგიულ საფრთხეებაზე საუბრობთ და ეს გამჭოლი საკითხია ხო ენერგო ეფექტურობა არის საკვანძო საკითხი და ამაზე ვშელობთ ჩვენ როდესაც ამბიციურ მიზნებზე ვსაუბრობთ იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი და გაზი შესაბამისად, როდესაც გაზზე და ნავთობზეა ქვეყანა დამოკიდებული, მის შესამცირებლად ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტური საშუალება არის ენერგოეფექტურობა და მისი ამბიციური, ანუ ამბიციური მიზნების ქონა და წახალისება, მათ შორის ფინანსური წახალისება, რომელიც ამ გეგმაში არ იყო წარმოქმნილი. აქედან გამომდინარე, ამაზეც თქვით და შევთანხმდით, რომ მოდით ამაზეც შევქნათ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაცილებით უფრო ფართო სპექტრს მოიცავს. დაინტერესებული საზოგადოების და ეს გულისხმობა არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი, არამედ ბანკები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, სხვადასხვა დონორები და ასე შემდეგ, სადაც ერთობლივად მოხდება ასე რომ ვთქვათ, ამ საკითხებზე ბჯელობა და იგივე ამბიციური მიზნების კი არა, რეალისტური ამბიციური მიზნების განსაზღვრა, რათა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ხარისხი იყოს შემცირებული, ანუ ენერგოუსაფრთხოების ხარისხი იყოს გაზრდილი ენერგოდამოკიდებულების შემცირების ხარჯზე. ამიტომაც ჩემი აზრით ზუსტად ეს იყო თლიანად ფაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ ნამახვანის თლიანად მონაპოვარია ეხლა ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ იმიტომ იმ პროტესტმა გამოიწვია ის რომ რეალურად პირველად მოხდა რეალურად ის რომ ამ განკ კრიტიკულ ენერგეტიკულ საკითხებზე მოხდა ფართო საზოგადოების ჩართვა და დისკუსია და ერთმანეთთან საუბარი რომელიც მანამდე პრაქტიკულად э, შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მედიაში რაღაცა პოლემიკებით ხო? და მე უკვე დეფორმაციის კამპანია მიდიოდა უკვე ჩვენს ძინაამდეკ აქტიულ ჩვენს ძინაამდეკ ამ შემთხვევაში პლანეტარი და საგულისხმო გულიხო სამოქალაქო საზოგადოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის რეალურად ის ძირითადი მონაპოლა და აქვე ერთ ვიტყვი კიდევ ლელა ქონდა საუბარი რიონის ხეობაზე მითეთი პატარა ესეთი ჩანამატი გავაკეთო რომ რიონის ხეობის გადარჩენისთვის მოძრაობა მხოლოდ ლეჩხუმში არ დაწყებულა და ის მანამდე დაიწყო რაჭაში ამიტომ როდესაც საუბარი არის ხოლმე რომ რაღაცა ისე წარმოჩინდება რომ ხოლმე რაღაცა ჩხუმიდაში იყო ეს რაღაცა პროტესტი დაწყებული, იმიტომ რომ ეს რეალურად დასაწყისში მოიცავდა ძალიან ბევრ თემს, მათ შორის იგივე ქვემო სვანეთის, ზემო სვანეთის რაჭის აქტივისტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ამ ბრძოლაში იყვნენ გაერთიანებული სულ თავიდან, სანამ ზოგადად მე გადაიზრდებოდა ეს რაღაც ძალიან დიდ მოძრაობაში, აქედან გამომდინარე არ იქნება ურიგო რომ ანუ რომ ესეც ვახსენთ იმიტომ რომ ისე გამოდის რომ თითქოს მათი როლი ამ პროცესში ამ პროცესში არაფერი არ იყო. იმიტომ რომ მათ პირველი საპროტესტო აქციები თუ კარგად გვახსოვს, სწორედ რაჭიდან დაიწყო ონის გასკათან დაკავშირებით და რაჭის აქტივისტების ინიციატივით დაიწყო. მანამდე კარგად გახსოვთ რა საპროტესტო აქციებიც იყო ხელედულას თან დაკავშირებით აღარ საუბრობთ ან ნისკას და სხვა რეგიონის ხეობის გადარჩენისთვის მხოლოდ თქვათ ვარლამით და თქვათ ლეჩხუმით ადაწყებულა ის გაცხებთ უფრო ფართო სპექტრიდან დაიწყო. ამიტომ ამის ხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუ შეიძლება აქ ჩაგეძიებითო, აი ამ სხვა ესების წინააღმდეგობა რა გავიხსენოთ, იმათი პატრიოტიზმისთვის ასე ვთქვათ, თუ შეგიძლია მოგვიყვე, ესე იგი რა პოლემიკა იყო ამ ჯგუფში აი ამ ჰესების დასახელებასთან და აი პროექტების განხორციელებადობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნესკრახუდონიდან ამახვანი სამივე დიდი ჰესი გახდა ამის კამათის საგანი ამ ჯგუფში, რომ არ შეიძლება დაარჩენილიყო იმ სახით აი პროექტების სახელებით პოლიტიკის დოკუმენტში. აა ჩვენი ინფორმაციით გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ინისიპის გარჩევას. დიახ დოკუმენტში, რომელიც არის ენერგეტიკის და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმა. არა, ამაზე თალკე მიეძღვნა შეხვედრა რეზერვარიან ჰიდროელექტროსადგურებს, ანუ აი ამ ინიციპის ფაგებში თალკე იყო ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელიც ეძღვნებოდა რეზერვარებს და ძალიან საინტერესო სხვათა შორის ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, ცოტა ცოტა რა ხარე, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო და რატომ? და სწორედ აი აქ დადგა ის საკითხი რომ რეალურად იმისთვის იმიტომ რომ ხარებს შორის ეხლა მართალია დაიწყო დიალოგი მთავრობას და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის და ძალიან დადებითი არის ეს პროცესი და პირადად ძალიან კარგია და საქამდეც უნდა დაწყებულიყო მაგრამ ეს არ გამორიცხავს ავტომატურად იმას რომ დობა მხარეებს შორის შეიძლება შეიძლება კიდევ არ არის ხო ეს ეს ესე ერთ დღეში და ერთ საათში არ გვარდება ხო აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს თქვა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ასე თქვა კონსენსუსი რაზეც შეგვიძლია შეგვიძლია თქვა ხარებს მიგვეღწია ამ თემასთან დაკავშირებით ხო და ზოგადად ეს კანონითაც მოთხოვნილი არის ზოგადად კონკრეტულ პროექტებს როცა ეხება საქმე თითოეული პროექტის საჭიროების დასაბუთება სწორედ პროექტის გარემოს დაცვის დოკუმენტაციაში უნდა იყოს წარმოდგენილი მაგალითად გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში პირდაპირ ჩაწერილი რომ უნდა იყოს წარმოდგენილი ამ პროექტის დანახარჯების და სარგებლის ანალიზი რაც არ კეთდება არც ერთ პროექტთან დაკავშირებით მაგრამ ამ კონკრეტულ გეგმასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი იყო რა, რომ რადგან ელექტროენერგეტიკის სექტორი მაინც ასეთი დიდი პოლემიკის, ვთქვათ, წყარო ხდება და არის, ხო? მიუხედავთ იმისა, რომ ელექტროენერგეტიკა არ არის ფლიანთ ენერგეტიკა და ენერგეტიკა ჩვენ ენერგეტიკულად გაცილებით უფრო დიდი და სხვა გამოწვევები და პრობლემები გვაქვს, ხომ? ამიტომაც იყო შეთავაზება გაკეთებული, რომ და რადგან ხარეებს შორის არ არსებობს ნდობა, რომ მოდით ელექტრო კონკრეტულად ელექტროენერგეტიკის სექტორის ადეკვატურობის შეფასება გავაკეთებინოთ ევროკავშირის ენერგოგაერთიანების ექსპერტებს, რომლებიც გვეტყვიან საბოლოო ჯამში რა ოფციები არსებობს ამ ენერგეტიკის განვითარების, იმიტომ რომ მე ერთი რო შევთავაზო ის სხვა სიტყვის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ესე ჩვენ ვერ მივალთ, ხო? არც საქართველოს აღარ აქვს სამწუხაროდ დრო, რომ რაღაცა ეხლა ამ დრო დავხარჯოთ აი ესეთ რაღაცა მიემში, ხო? ამიტომაც იყო საუბარი რომ მოდი დავეყრდნოთ დამოუკიდებელ შეფასებას ელექტროენერგეტიკის სექტორში რომელიც გვეთქვის რეალურად რომ რა გამოწვევების წინაშე დგას ელექტროენერგეტიკის სექტორი მათ შორის იგივე მოხმარებასთან მიმართებაში რა ტიპის მოხმარებები წარმოიქმნება არის თუ არა კრიპტოვალუტა მაგალითად იქ ერთ-ერთი საკონცო საკითხი იმიტომ რომ მართალია ქალბატონმა ერთად ახსენა რომ არა მგონია რაღაცა ძალიან ის იყოსო მაგრამ აი ხა თუ თის ამბების სტატიასაც ნახავთ აღმოაჩენთ რომ მაგალითად თელრიკ ჰიდროელექტროსადგურებზე კრიპტოვალუტის მაინინგი მიდის პიტაპირ უშუალოდ ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიებზე ხო და ჰიდროელექტროსადგურები არ არის კრიპტოვალუტის წარმოება არ არის მხოლოდ ის ბიტფიური რომელიც ბალანსში შემოდის ხო იგივე top 15 მომხმარებელში ინდუსტრიის თუ ჩავიხედავთ ბალანსში 4 მოდის კრიპტოვალუტაზე ამიტომ აქ საუბარი არ არის, რომ ვიღაცას კრიპტოვალუტის წარმოება აუგრძალოთ. აქ ამაზე საუბარი არის. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ კრიპტოვალუტა უნდა ჩადგეს ისეთივე მდგომარეობაში, როგორც სხვა ბიზნესი, როგორც სხვა ინდუსტრია. და თუ სხვა ინდუსტრია იხდის ელექტროენერგიაში თანხას, ეთი ლინებოს და კრიპტოავტომატს გადაიხადოს ისეთივე თანხა 1 კილოვატ-საათში, იმიტომ რომ სწორედ კრიპტოავტა ხარჯავს 24 საათის განმავლობაში ელექტროენერგიას. მას 24 საათი ჭირდება ენერგია, მაგალითად მაღაზია შეიძლება საღამოს 7 საათამდე მუშაობდეს და მე არ აღარ ხარჯავდეს მაგალითად ტელეფონი. მაშინ როცა კრიპტოა გავხდოს და სულ სხვა გამოწვევებს წარმო ტელეფონიკი სექტორში ვიდრე რაღაც. ასევე რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, მე ხაბოთო მარტამ გაზზე დამოკიდებულება. გაზზე დამოკიდებულება შემცირება მარტო იმაზე კი არ უნდა იყოს რო თქვა თბოელექტროსადგურები ჩანაცვლდეს რამით. გაზზე დამოკიდებული ჩვენ თბო გათბობის თვალსაზრისით ძირითადად გაზზე ვართ დამოკიდებული. გაზი არის ერთ-ერთი საკვანძო პრობლემური საკითხი ევროკავშირშიც, ახლა თუ როგორ უნდა შეამცირონ გაზზე დამოკიდე რუსეთზე გაზზე დამოკიდებულება, ხო? ეს საკითხები, შეფასების საკითხი ენერგოუსაფრთხოების. ამიტომაც არის საუბარი გადავა, გადავისა, გადავიაზროთ ჩვენი ენერგოუსაფრთხოების კონცეფცია. იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რაც იყო მაგალითად ჩარშა მნიშვნელოვანი ის ის წელს აღარ არის უკვე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეხლა სხვა სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ. ხო, მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ეს არის, ესი არის. ამიტომაც არის ის საჭირო რომ თქვა კონკრეტულად სამუშაო ჯგუფები კონკრეტულად კონკრეტულად საკვანძო ენერგეტიკის საკვანძო საკითხებზე, როგორც არის ენერგოუსაფრთხოება, და ენერგოეფექტურობა შეიქმნას, ხოლო რაც შეეხება ელექტროენერგიის ადეკვატურობის შეფასებას, რათა ბოლოს და ბოლოს ყველა მე რო არავის აღარ ქონდეს სალაპარაკო რა არა ესე არ არის და არა ისე არ არის და არა ისეა და ესე არ არის. სწორედ ევროკავშირის რა ხო ვე ყველა ვენდობით ევროკავშირის ენერგოგაერთიანებას ამის ექსპერტებს. ხო და მათმა ექსპერტებმა მოამზადონ საქართველოსთვის დასკვნა. უფრო მეცაც გეტყვით, იგივე დღეს გამოქვეყნებულ აი ამ რეკომენდაციებში სტატუსთან დაკავშირებით, კანდიდატ სტატუსთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი არის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის გაკეთებული, რომ აუცილებელია მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დონეზე. ანუ ეს უნდა შევასრულოთ წლის ბოლომდე. ხო? ანუ აქ აღარ არის მარტო იმაზე საუბარი, რომ მე რა მინდა და აბა რა არის კაი და ზოგადად რო კაია, ყველამ უცით, მაგრამ ახლა უკვე რაღაცა ვალდებულებები საერთოდ ჩაგვიტო უკვე ევროკომისია, ხო? ამიტომაც აქ საქმე რაშია, იცით რომ როცა საუბრობთ კონკრეტულ საკითხებზე, მაგალითად NCP, საქართველოს პირველი დრაფტი, რომელიც არის წარმოქმნილი, კარგია თუ ცუდია სტრატეგიულ გარემოზე უხედება სანამ ჩაუტარდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იქ უნდა იყოს წარმოქმნილი, არავის არ აქვს ახლა ამბიცია, რომ ეხა იდეალურ დოკუმენტს მივიღებთ. აქ საუბარი ამაზეც არ არის. აქ საუბარია იმაზე, რომ ელემენტარულად გამოკვეთოთ ყველა გამოწვევები, რა გამოწვევებს ქვეყანას აქვს. და ამ გამოწვევები ეფუძნებოდეს არა ვიღაცის პირად მოსაზრებებს და საძრძელოებს, არამედ ეფუძნებოდეს კონკრეტულ ელექტროენერგეტიკის სექტორი არის თავარი საკვანძო საკითხი სამწუხაროდ მაინც და სინამდვილეში გასული პრობლემები გვაქვს განსაკუთრებით ტრანსპორტის სექტორში, მაგრამ თუ რა ელექტრონიკის სექტორი გამოიკვეთა პრობლემა. დასასრულს ქალბატონ მარგალიტას ვკითხავდი ხომ არ აქვს შემაჯამებელი რეპლიკა და შეგვიძლია დავასრულოთ. მე მეცმინა ვკითხო ქალბატონ მარიტას, ხომ მე მგონი არის თუ არა ძალაში კლავი ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებები თუნდაც ადეკვატურობის შეფასებასთან დაკავშირებით თუნდაც სამუშაო ჯგუფებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებები იყო, მე მგონი და რა ვიცი, არა მგონია ახლა უკან დახევა ამ საკითხებიდან იყოს მისაღები. მე როგორც თავში აო ახსენ, სულ სულ რამოდენიმე წუთს აგარჩევთ, იმიტომ რომ მე მგონი გადავაჭარბეთ კიდევაც და ყველანი დაღლილები ვართ ახლა დღის ბოლოა, მაგრამ ერთ რამდილად გეტყვი დავით რომ რასაკვირველია ძალაშია თანამშრომლობის გაძლიერება და რეპლიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ არდა არასამთავრობოებისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების არის სხვადასხვა საზოგადოება, ვინც უნდა მოვიწვიოთ, ეხლავე გიდასტურებთ, რომ მომაწოდეთ, ვინც უნდა ჩართოთ, გიცით დავით, რომ ჩვენ გვაქვს შეშაბამისი მეილ ლისტი, რომლის ფარგლებშიდაც ვითანამშრომლეთ 2000 21 წლის ოქტომბრიდან თითქმის მარტის ჩადოთ. ამიტომ მე აი ეხლა ვეგიდასტურებ თამას რომ მომაწოდეთ და ჩავთავთ ამ ხალხს, ოდესაც განხილვა იქნება ამის. რაც შეეხება იცით რა არის ზოგადად ეხლა მაინც და მაინც რაღაცა მე თავშიდაც ვახსენე რომ რაღაცნაირად მიწევს ხოლმე ძალიან ხშირად დაცვა იმ არსებული ინფორმაციით, რაც ასახულია დოკუმენტში და მის საჭიროებაზე და თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და ბატონმა დავითმა ახსენა რომ ჩვენო გვავიწყდება ისეთი მიმართულება როგორც არის ენერგიულ ეფექტურობა ან კიდევ სხვა ისეთი მიმართულებები რომლებიც ენერგიის დაზოგვის ხელშეწყობა არის და მეკი თანხმობით ბატონო დავით რომ პრაქტიკაში ენერგოეფექტურობა კი არ გვავიწყდება უბრალოდ პრაქტიკაში ენერგოეფექტური ღონისძიებებისგან მიღებული შედეგი ჯერ არ გვინახავს და უცბად ვიტყვი რაც არის ამისი მიზეზი გეტყვით რომ პირველი ის რომ თქვენ იცით რომ თქვენ ცოტა დაგვიანებულად გამოგვივითა კანონმდებლობის მიღება და კანონმდებლობა ძირითადად დეკლარატიული ტიპის დოკუმენტია მაგრამ კანონქმნებარე აქტები ეს გახლავთ უკვე ის ნორმები და სტანდარტები რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ და რომლის აღსრულებითაც უნდა მივიღოთ შედეგი მე გეტყვით იმას, რომ ეს ეტაპობრივი ვალდებულებები არის სხვადასხვა მიმართულებაში. ეს არის შენობებში, ეს არის საწარმოებში, ეს არის ტრანსპორტში, ინდუსტრიასთან არჩევნებში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ერთი ხელის აღებით არ ხდება ამ ენერგოეფექტური ხელმისაწვდომების გატარება და მეცაც გეტყვით ბუნებრივად იბადება კითხვა რომ რა ჭირდება ამ ყველაფერს მე არ გეუბნებით რომ ენერგოეფექტური ხელმისაწვდომების გატარება არ არის შუება ჩვენთვის რასაკვირველი არის მაგრამ ეფექტის მიღება ვერ ხდება დროში ძალიან მოკლე დროში დიდი ეფექტის მიღება ამიტომ ვამბობ რომ ეტაპობრივად მოხდება ვალდებულებების შესრულება რაც ენერგიის ასე ვთქვათ დაზოგვაც გამოიწვევს თუმცა ვერ ჭრის არის ისეთ მნიშვნელოვანი ეს მიმართულების ასე თქვა განვითარებას როგორც არის მარეგულირებადი ტიპის ხესების და მასთან დაკავშირებული საკითხები მე უფრო მეცაც მოგახსენ თქვენ რო ჩახედოთ ქლიან ენერგეტიკულ ბალანსში უკვე წარხლებადების წილი ნეტო აღრიცხვის საფუძველზე და მე შეგახსენებ რაც არის ნეტო აღრიცხვა ეს არის 2015 წელს მიღებული ნუ ესე იგი დადგენილება რომლის საფუძველზედაც შეგვიძლია 100 კილოვატის ფარგლებში განვითაროთ განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობა და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თქვენ მე შემიძლია და შემდეგ როცა არ მჭირდება და ჭარბი მაქვს გავყიდო ქსელში სემეგის მიერ დადგენილი ტარიფით. როდესაც 500 კილოვატამდე გახდა, თქვენ უკვე დღეს გვაქვს 22 მეგავატზე მეტი, მაგრამ კიდევ გეუბნებით რომ ასეთი მიუხედავად იმისა რომ 22 მეგავატი თითქოს და ცოტა არ არის ესეთი ტიპის პროექტები მაინც ვერ ჭრის იმ პრობლემას, რომელიც გრადუბს უზრუნველყოფს და 2030 წლის განვითარებას უწყობს ხელს. ამიტომ მე რას ვიზახი ისე რომ ერთობლიობაში უნდა მოხდეს ყველაფერი ეს და კიდევ გეუბნებით იმას რომ იმისათვის რომ ჩვენ ეს ვალდებულებები შევასრულოთ პირდაპირ ვერ ამცირებს რაღაცა კონკრეტული ობიექტების მშენებლობას და ამის იმ თქმა მინდა და ჯგუფებში ჩვენ ამასაც ვამბობთ. კიდევ ერთი რა უნდა გითხრათ ისეთ რომ ბატონო დავით მაგრიშე სხვათა შორის უნდა აღვრიშო ესე იგი ეს იქნება ძალიან ისეთი არავითარი განეჭერებით თქმი რომ ბატორი დავითი ყოველთვის იყო ძალიან ადეკვატური და ყოველთვის კარგად მშელობდა ენერგეტიკასთან განვითარებასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა რომ მას არ მოსწონდა დაუჩათ რეგულირებულ შესებთან დაკავშირებით რაღაცა გარკვეული მოსაზრებები იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით ხოლმე ისეთ მოსაზრებებსაც მე ასე ვფიქრობ მაგრამ როდესაც ვამბობ რომ ვისაფუძველზე ფიქრობ რომ გავიზიაროთ მოსაზრება ამაზე არ იყო პასუხი ხო და მე ძალიან მომწონდა როდესაც კონსტრუქციულად მიდიოდა მშელობა და უშუალოდ იყო ისეთი არასათორგო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის ბატონ დავით, რომელიც უფრო სიღრმეებში შედიოდა და ეს სახელმწიფოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამეჯერწმუნეთ, რომ სახელმწიფო კიდევ უფრო მეც ფიქრობს და მსჯელობს იგივე იგივე ქსელის ადეკვატურობაზე, როდესაც ლაპარაკობს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ანუ ის რომ, როდესაც კითხვა იბადება და საპასუხოდ მოდის კონკრეტული კვლევა ანგარიში, რაღაცა დაშვება, რაღაცა დამუშავებული თემები, ეს არის ყურადსაღები და არ შეიძლება რომ აი ამ კუთხით არ ვითანაშრომოთ, იმიტომ რომ თუ რაიმე არ იქნება წაკითხული, გაგებული, თუმცა რაღაცა პრაქტიკაზე დაყრდნობით არ ვიმშვიდეთ, რასაკურველი საერთო კონსენსუს ვერ მივახცევ და მე მიხარია რომ ძალიან კარგად დაამახსოვრა იგივე მარეგულებელ ესებთან დაკავშირებით, როდესაც იყოს შეხვედრა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, კოლეგებო დამერწმუნდეთ, იმიტომ რომ საპასუხო თუ რატო უნდა განვითარებულიყო და როგორ უნდა განვითარებულიყო ჩვენი გენერაცია, ამაზე იყო მსჯელობა და ეს იყო მნიშვნელოვანი. ენერგოფიქტურობაზე ახლა ვადასტურებ ბატონოთავი ძალიან გაგრძელდა, მაგრამ აუცილებლად იქნება აი ესეთი შეხვედრები და ყველა ამ ტიპის შეხვედრას იქნება ჩართული და მე კიდევ ვახსენე ესეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, როგორც არის საჯარო განხილვები, არამოზე სტრატეგიული შეფასების დოკუმენტი, როდესაც იქნება მზად ამისთვისაც მზადვარ, როდესაც მომაწოდებ დამატებით ხალხს ისინი ჩართოთ და ამ შეხვედრებში დაც მოგიწვიოთ და ვიმშელოთ ყოველივე ამას და ერთსაც გეტყვით რომ ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული დოგმები პირადად არქში საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობდა ეთყვით რომ სტაჟიორობიდან მაქვს დაწყებული და ჩემი მიმართულებაში ყოველთვის ვცდილობ რომ ვიყო თვითკრიტიკული და ძალიან ბევრი რაღაცა ავიღო და ვისწავლო თუმცა გეტყვით რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები ამ კუთხით ერთი ნამდვილად უნდა გითხრათ რომ მიუხედავად ამ ხელა დიდი ასე თქვა მუშაობისა და არქში ხედავ რომ ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმა არის ძალიან რთული დოკუმენტი და მე რაღაცაირად მეგონა რომ მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს რომ აი რაღაც ამ დოკუმენტის გაშლა და საზოგადოების წინაშე წარგენა სრული იყო და მიცი აღსრულებაც არ იქნება მარტივი მაგრამ მე ვნახე სიტუაცია ენერგეტიკული კარტიანების წერ ქვეყნებში მათ შორის გეტყვით კიდევ ევროკავშირის ქვეყნებშიდან აი ამ გეგმის მუშაობაზე მიდიოდა წლები. ამიტომ ის რომ ჩვენ ახლა წელიწად ნახევარი გამოგვივიდა უკვე ამაზე მუშაობის და ეს წელიწადი კიდევ გაგრძელდება და ალბათ 2023 წელს მოგვიწევს დაბკეთება და 2024 წელს ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ ეს ბუნებრივია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სფეროა აქვს ამიტომ ესეც არ არის გასარკვევი რომ ცოტა დროში გაგვეწელა ეს ამბავი და მე მოლოდინი მქონდა რომ თითქოს 2022 წელს დავასრულოთ მაგრამ თუ ამას კრიტიკულად შევხედავთ 2022 წლის ბოლოს რომ იყოს შეჯერებული ვარიანტი, ესეც იქნება დიდი მიღწევა და მე პროცედურულად რომ 2023 წელში გადავიდეს და მისი დამტკიცება. ასე რომ სამუშაო ბევრია, მართ არის კრიტიკული მოსაზრებებია და არ არის ახლა ამისი მოსმენა მარტივი და მithumetes ხშირად რომ არის ესეთი კრიტიკა, მაგრამ ხოვნა მექნება რომ ყველა ის ურთიერთობა რაც ბოლო პერიოდში იყო და უფრო მეტი გახსნილობა იყო და უფრო მეტი შეხვედრები აი ესეც რომ დავინახოთ მონაწილეობასთან დაკავშირებით მონაწილეობისთვისაც ჩახთავ მის მისაც სურვილი გეკრიბა ჩხუბში და ახლობად გაგიგიარებ მონაწილეობასთან ტირათათული ბოდიში და მე მე დავახვალე უბრალოდ შეჯამებასავით მინდა თქვა რა ერთ ერთ ვიტყვი ენერგოეფექტ არ აღარ ვიტყვი ენერგოეფექტ უბრალოდ რაღაცას ვიტყვი რა რომ მე მგონი ანუ თან ხდებით იმაზე რომ ეს სამუშაო ჯგუფები უნდა შევქმნათ ხო იმისთვის რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოვყალიბდეთ და მიბადგეთ იმას, რომ შეიძლება მართლა 2022 წლის ბოლოს მართლა იყოს შეჯერებული ვერსია, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არის გადასააზრებელი თებერვლის შემდეგ და ბევრი რაღაცეებია. შეთანხმების მნიშვნელოვანი ცვლილებებს გავაკეთეთ პატრონო დავით, რომ უცადეთ რომ რა თქვენ შეიძლება გავაკეთეთ, მაგრამ არა, გაგიზიარებთ სექტემბრის გაზიარებაზე არა მაქვს საუბარი. იქნება შეიქმნას ეს სამუშაო ჯგუფები და აი ამ სამუშაო ჯგუფებში გავაზიაროთ კონსტრუქციულ რეჟიმში. არ ამგონი ახლა დესტრუქციული იყოს ვინმე ხო? ყველა სახალხო ერთი მიზანი გვაქვს. ხო, ხდები რა ეს მოწოდება პროფესიული ჯგუფები იყოს უფრო მეტად და ყველა დაინტერესებული მხარეები, მაგალითად იმ ფინანსური ჯგუფების დაინტერესებული მხარეები, მაგალითად ბანკები, კომერციული ბანკები, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან და ახორციელებენ კიდეც უკვე ძალიან ბევრ პროექტს. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. იცით რა არის? ბატონო დავით, მე ესე მგონია რომ ჯგუფში დამატების პრობლემა რომ არ არის შემგან ხვდებით და ჯგუფებში რომ გარიხილოთ რაც შეიძლება ბანკების მონაწილეობას ალბათ ცოტა სხვა ფორმატი უნდა იყოს ბანკებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ახლა თქვენ რაც ნახეთ განხილები, მე მგონი ეს ბანკებისთვის ცოტა ნაკლებად საინტერესოა. ალბათ ბანკებთან უნდა იყოს კონკრეტული იმართულობა, მაგალითად როგორც თქვენ ძალეთ ენერგოეფექტურობა და მასთან დაკავშირებული საკითხი, იმიტომ რომ მართალია კანონი ჯერ ახსრულების და კანონქვემდებარების ეტაპზე არ არის, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში და შემიძლია ჩამოგითვალოთ, ეს არის ნორდიკული საფინანსო ორგანიზაცია, ეს არის EBRD, ევროკავშირი, KfW, ამაც პარკში უკვე მიდის პრაქტიკული პროექტების განხორციელება და უკვე მიდის პროექტიკულ პრაქტიკულად ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობა. ასე რომ ეს უკვე პარალელურ პროცესია, დიახ. ამიტომ ორი სამუშაო ჯგუფი თქო, ანუ ერთი ენერგოეფექტური სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფი ხავს. ენერგოსაფრთხოება სხვა თემაა, ენერგო ეფექტურობა, სადაც ჩვენ რეალურად დავინახავთ, ვინ რას, ვის რომელი და რა პროექტი აქვს და რა ღონისძიებებს გეგმავს ან ახორციელებს, ეს კიდე სხვა უფრო სხვა თემა იქნება და შეიკრებოდა მთლიანად ის მონაცემები, რაც თუნდაც ენერგოეფექტურობასთან არის და აქ მათ მცირე კრიტიკა სახელმწიფო ბიუჯეტში თუ ჩავიხედავთ სამწუხაროდ ენერგოეფექტურობის მიმართულებით წამახალისებელი ღონისძიების საერთოდ არის გაწერილი, რაც ძალიან სამწუხაროა პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ მასში შესაძლოა გადამცემი ხაზებზე და მთელ რიგ ინფრასტრუქტურაზე ფულია გამოყოფილი, რატომაც ენერგოეფექტურობა ყოველ ყოველას დაავიწყდა და ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება მხოლოდ დონორზე ვიყო დამოკიდებული ენერგოეფექტურობის ღონისძიების გავახორცელებ თუ არა. კარგით, მეგობრებო, დავასრულოთ. დიდი მადლობა. აა ეს პოლემიკა რაც შეიძლება პროცესის ცვლილებებსაც ქონოდა თქვი რომ აქაც წარმართით იმიტომ რომ გამოგეყენებინა <laughs> შესაძლებლობა ერთმანეთთან კომუნიკაციის მე იმედი მაქრო სექტემბრიდან ეს პროცესი კიდევ უფრო საჯარო იქნება ჩვენ გულისხმობთ რომ როგორც მედიაციის წევრ ორგანიზაციებს შემოგვეთავაზა თავიდან მონაწილეობა და იმ ეტაპზე იყო ეს ვიწრო შემდეგ განივრცო შეიძლება მონაწილეების სია მაგრამ საჯაროობა გულისხმობს იმასაც რომ აა მოსმენის საშუალება არ ქონდათ ადამიანებს და ეს პროცესები ყოვნდებოდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გათვალისწინებას თავის მხრივ დრო სჭირდება რაღაც მოსაზრებების და იმასაც რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში თავადრიანის ხეობის ცოლებმა აიღეს თავის თავზე ის ინიციატივა, რომ ფართოდ გაეზიარებინათ ეს ლაივსტრიმი, ნაცვლად ამისა ალბათ ეს საჯაროობის კომპონენტიც ალბათ თავისთავზე უნდა იყოს უწებებმა და ფორმატებიც მოიფიქროს შესაბამისი, რა ფორმატებითაც ყველაზე მეტ ადამიანს ჩართავს რომ ეს თუ ხეობა ამის ვებ-პეიჯი ასე ვთქვათ, ხეობის სტრიმი არ იქნება, სხვა რა საშუალებები გვაქვს, რომ მიჭდეთ შეიძლება დიდ აუდიტორიას. პროფესიული წრეების ნაწილი, პროფესიული ჯგუფების მუშაობა, ცალკე საგანი იქნება ალბათ, საჯარო განხილვები, ცალკე საგანი. აა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დათანხმდით მონაწილეობას, რომ აგვიხსენით რა ეტაპზე ვართ, როგორია მიდგომები აი მონაწილეობის საჯაროების მიმართ, რომ ასე თუ ისე გახსნილი ხართ დეკლარაციული დეკლარაციული მიღებულია, რომ ეს უნდა იყოს საჯარო განხილვების გზით მიღებული დოკუმენტი. იმედი გვაქვს კიდევ ძანაც არ გაჭიანურდება 2023 წელი დასახელდა და იმედი გვაქვს შევძლებთ რომ შესაძლოა 2022-ც გამოვიყენოთ ამისთვის მაქსიმალურად. აა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაამშვიდობები აუდიტორიას და დავასრულებთ ჩართვას. მადლობა სტუმრებს. ახლა